you Yo, what's up levelikatsojat? Mikä on meininki? Mikä on meininki? Tänään on meidän toivotuin, kauan odotetuin vieras. Itse legenda on tänään paikan päällä ja tätä lähetystä mä tiedän sata varmasti, että Supo seuraa, jos jotain on siellä kotisohvilla ihan hiessä seuraamassa tätä paineissa. Ja tänään me käydään läpi isoja salaisuuksia isoja asioita läpi ja meillä on täällä legenda-asiantuntija paikalla. Hyvät ystävät, mä en tiedä tarviko, tarviko niinku esittelyä, mutta meillä on paikalla Arto Lauri. Mitä kuuluu, mitä kuuluu? Aa, tässä on odotettu tätä tapaamista jonkun aikaa jo. Mä voin sanoa sen verran, että mä, mä oon nähnyt sun, sun tunnet ainakin siitä, että sun kommentteja on joka puolella Suomi-tubessa ja jopa, mä muistan vielä, kun ennen tätä mun musiikkitaukoa, niin sun kommentti on jopa siinä mun läski musavideossakin, <laughs> sä olit laittanut kommenttia että siisti UFO-rekkari, ja mä laitoin sen kiinni siihen videolle, että, että ennen näitä levelijuttuja ja muuta. Et mä tiedän, että säkin oot seurannut mua jonkun aikaa, ja mäkin oon seurannut sua itse asiassa ihan alkuajosta asti, siitä asti, kun sä tulit tota, paljastamaan Olkiluodosta asioita ja muuta. Että nyt on vihdoin kiva tälleen tavata ja, ja tota, päästä vähän juttelemaan syvemmin asioista. Onko sulla paineita yhtään? Onko sulla paineita yhtään? Onko, onko pitää katsoa välillä ikkunaa? Ja... ei mulle, ei kato, mä, mä, olen, mä, olen, mä olen niin vanha kaveri, mä olen yli 60 ikään, kato, että kyllä tässä, on, tässä vaiheessa on paineet lähtenyt jo. no, no hyvä kuulla, no hyvä kuulla. Koska mulla on, mulla on sulle paljon kysymyksiä ja mä tiedän, että sulla on paljon tietoa. Mä, mä, mä tiedän sen verran, mä niin kuunnellut sun juttuja ja tutkinut. Mut tota... Ootas, tossa tuli, pitää sanoa sen verran, että tuli 5 euron lahjoitus Tom Jonesilla Arto Laurille terkkuja Eurajoen hörhöiltä. No niin. <laughs> Tosi siisti juttu. Ennen kuin mä käyn näitä mun kysymyksiä läpi, mä haluan, että sä vähän kerrot itsestä sun taustasta ja mistä sä sitten tulit tunnetuksi? Joo, siis mähän olen Mä olen syntynyt 59 ja tosiaan elänyt koko ikäni täällä Eurajon tai Olkiluodon saarella ja Täällä ei paljon työpaikkoja ole. 77 mä menin Olkiluoton töihin ja mä olin siellä sitten tosiaan 30 vuotta, että vuosituhannen loppuun asti olin. Ja sanotaan, että mistä mä rupesin tulemaan niin kuin näkyville julkisuuteen, niin ehkä semmoinen konkreettisin oli tämä, kaksi, sanotaan nyt 2009, kun tämä Juha Granati teki musta sen Olkiluodosta ikuisuuteen tämä yleisarjon tämmöteen lähetyksen, elokuvan tai filmin, miksi se voidaan sanoa. Ja sitten mä olin myöskin tämä mm, Mika Taanila, Atomin paluelokuvan päätähti. Mehän saatiin peräti kuusi pääpalkintoa. Nämä on ehkä kaksi. Ja sitten sit, täytyy mainita vielä, että mä Misio Kaku, tämä Massachusetts instituutti USA-kaveri, niin se lähetti, lähetti tiaron, että sanoi, että kun mä lähetin tämän, mähän olen sullekin lähettänyt tämä Theorem of Fukushima videon, niin se oli maailman Twitter-lista kolmanneksi suosittu, niin tämä Missio Kaku, Kaku sanoi siihen, että Arto Lauri on Suomen pätevin ydinfysiikan tuntija, eli kommentoi sitä videota suoraan. Sitten CNN teki musta vielä sitten 40 minuutin pätkää joku Project Apollo, missä, se, missä mä olin, olin mukana. Siis koko filmin ainoa tarkoitus oli vain kertoa Arto Lauri Theorin Fukushimasta. Eli eh, nämä on nyt ehkä semmoisia semmoisia niin näkyvämpiä, mitä musta tiedetään. Että kyllä mulla on niin tausta, ja mun täytyy ehdottomasti tähän sanoa, että sekä se granaatin juttu että äh, tämä Atomin paluelokuva, molemmat sitten suppo-sensuroi järjestelmästä, eli niitä ei löydy enää edes Yleisradion arkistosta u- ulos. Ne on kaikki teilattu ja tuhottu. Okei, okay, okay, tulee nyt niin paljon informaatiota, mä en pysty edes... Siis mitä Supo on sensuroinut jotain videoita? Kyllä. Millä tavalla ne on sensuroinut niitä? Se Kinotar filmiyhtiö, mikä teki tämä Atomin elokuva, niin se pistettiin konkurssiin. Eli Supo lähetti nootin Saksahan siitä, kun siinä oli saksalainen rahoittaja, että että Saksan valtio on puuttunut liian paljon Suomen energiasysteemiin ja poliisipäällikkö Merkel joutui erottamaan sen takia. Ja tämä mun video meni sen jälkeen esiintyskielto. Meidän piti mennä Ruotsiin esiintymään, niin siinä tuli supoväli, että, että me emme saa esittää sitä filmiä. Amerikkahan päästi, päästi siellä oli kielto päältä. Me ehditti olemaan Kanarassa ö, filmifestivaalilla, esimerkiksi muun muassa Kööpenhaminassa, niin me saatiin pääpalkinto sillä. Ja se oli niin kuin viimeinen niitti sitten, eli sen jälkeen alettiin sensuroimaan. Mikä sen ja elokuvan? Jos katot, Mik... Sitten on vaan piraattiversioita olemassa. Enää Mikä sen elokuvan nimi oli? Siis Atomin paluu Atomin on toinen. Paluu. Ja toinen ja on... Sitten, äh, Olkiluodosta ikuisuuteen, Juha Granati. Olkiluodosta ikuisuuteen, joo. Okei, okay. tota, mä haluan kysyä sulta, siis sä oot ollut 30 vuotta töissä ja Olkiluodossa, Olkiluodossa. Siis, sisäpiiritöissä. Huhu, se on pitkä no. aika. <laughs> ja, ja tota, Sulla on ollut siis, su, Supa on sensuroinut sun juttua, sä puhuit Michiko Kagusta, mä tiedän se, se on, to, se on tosi fiksu tyyppi, että tota, jos joku ei tiedä oh. sitä, niin googlettakaa. Ja tota, onko sulla ollut sitten jotain muita kokemuksia Suposta kuin tämä, että ne on sensuroinut tämän kyseisen asian? Siis minähän olin Supon töissä 30 vuotta. Okei. Okay. Mä olen alle mä olen allekirjoittanut Olkiluoto, kun mä, mä olin siis ensin, mä olin vuotta sähköpuolen näitä turvalaitteita hoitamassa. Sen jälkeen mä siirryin sinne sisäpiiriin, mikä, mikä vastaa Olkiluodon turvallisuudesta. Meitä oli kolme kaveria, kun 800 valitti. Ja mä joudun allekirjoittamaan puhelinluettelon paksuisen pinkan eh, sisäministeriöalasti eh, siis raportteja tai siis niin tämmöistä pöytäkirjaa, että minä en koskaan elämän aikana puhu ikä, mitä, mitä mä näen, koe ja opin täällä Olkiluodon aikana. Mulla on, mulla on täysmittainen vaitiolovelvollisuus siitä asiasta päällä. Sä oot puhunut itse asiassa tuosta vaitiolovelvollisuudesta. Sä oot sanonut, että 2007 tuli määräys, että ydinvoimaloissa työssä olleet eivät saa puhua ydinvoimasta mitään. Miksi tällainen Joo. on määräys tehty? Onko se eh, valtion turvallisuuden takia? On. Onko se... Ah, on. Eli se on, se on niin sanottu kansallisen Ydinturvalaki on laki, mikä menee ohitten kansallisten lakien, EU-lakien, perustuslakien, kaikkien näiden pykälien läpi. Eli se on ylikansa. Eli jos yhtiö TVO vetää esimerkiksi Amerikan tuo noin niin oikeutta siitä, että Amerikka estää TVOn toiminta, niin TV voittaa sen oikeudenkäynnin, koska ydinturvalaki on ylin mahdollinen la- turvalaki esimerkiksi nämä Supon kaveri, mikä oli mun työkaverina, niin niillä oli suora oikeus esimerkiksi äh, suorittaa murhia, ihan mitä tahansa. He ei vastaa näistä teosta millään muut kuin ilmoittaa vaan presidentille, että mitä he kulloinkin on tekemässä. Siis he ei toimi missään äh, Suomen lain piirissä. Toihan kuulostaa ihan samalta, mitä CIA tekee Amerikassa. Et siellähän on, presidentillä on kolme valtaa silloin ja sitten se vika on se hidden hand, eli se saa oikeasti, siis mä luin tällaisen CIA-historiakirjan, niin se saa oikeasti lähettää palkkamurhaa CIA ja ketä vaan ympäri maailmaa. Kyllä. Se on niinku presidentin tällainen salainen. Se on siis, se on ainakin Amerikasta on ihan totta. On, Tämä ei ole mikään niinku hörhö joo, joo, joo. No. Ihan käsittämätöntä. Mutta mä en tiedä, nyt Suomessakin niin. harrastetaan. Niin, mä en tiedä, Suomessakin nyt te alatte ymmärtämään, että tässä ollaan, tässä ollaan niin vakavissa asioissa, eikä tämä ole suora sotilas, sotalain alasta toiminta, kaikki mitä ydinvoimalassa tapahtui. Ja sen takia se 2007 määräyskin tuli. Eli siinä eroteltiin tällä, että yksikään ydinvoimatyöntekijä ei saa sanoa eikä kertoa mitään. Ja jos esimerkiksi antaa lehtihaastattelun, niin se täytyy aina TV-johdolta käytännössä supolta kysyä, että saako hän ilmoittaa tämän jutun. Mulla on sulle yksi kysymys. Mä oon kuullut, että asiat, mitä sä tiedät, niin tietää Suomessa vain about joku 350 ihmistä Suomessa. Niin miksi sä oot ainoakaan tullut ulos tämän asian kanssa? Et, et, mikä sai sut niinku tulemaan ulos tämän asian kanssa, kertomaan kaikki salaisuudet? No itse asiassa mä tajusin silloin, kun mä tämän Juha Granatin kanssa tapasin ja hän rupesi puhelemaan näistä taustoista. Meillä oli intensiivisiä mielenkiintoisia keskusteluja. Mä ymmärsin sitten hänen puheestansa ja monesta muustakin yhteydessä jälkeenpäin, että tämä on niin arkaluontoinen aihe ja asia, eli mä olen tavannut jopa ihan siis tämmöisiä huippuprofessoria, tämmöisiä kaikkia. Muun muassa Tukholmassa kävin katsomassa semmoista Håkan Snellmanin nimistä semmoista huippuluokan, voi sanoa pohjanmainen paras professori. Mä rupesin niin kyselemään hänet suoraan, että minkä takia e, teidän porukasta ei löydy yhtään ihmistä, mikä uskaltaa tulla julkisuuteen, niin kuin minä olen tullut. Ja se, hän sanoi suoraan mulle, että joo, että jos he rupeavat julkisesti esiintymään näistä asioista, niin heiltä menee kaikki oikeudet, eläkkeet, e, e, sanotaan virat, kaiken näköiset tämmöiset systeemit. Mä olen tavannut Helsingissä, mä tapasin te, te, tuo, se, yliopistorehtoreita ja muita kaikkia tämmöisiä. Vastaus oli aina sama. Eli se eh, omerta, tämä on ihan sama juttu kuin mafia omertakin. Siis nyt täytyy muistaa, että Suomen ydinvoimateollisuus, niin se on sataprosenttisesti Venäjän valtion alaisuudessa toimiva organisaatio, minkä ainoa tehtävänä on niin kuin DDRS aikana toimittaa ydinasemateriaalia maksimaalisia määriä Venäjään. Ja tässä on yksi ainoa poikkeus tässä asiasta. Olkiluoto kakkosen nämä plutoniumit, niin ne on korvamerkitty Mossadille, Israelin käyttöön. <laughs> Mitä katsoo tätä tota lippua? Ei, okei. Okay. <laughs> Okei, okay, okei. Okay. Mä haluan kysyä, jos joku sanoo, että onko supo lentänyt droneja sun pihalle tälleen, koska sä puhut vaarallisia asioita. Sun ystävä Teemu Vehkala on tehnyt artikkelin niistä Suomen kahdesta virkamiehestä, jotka on tapettu, murhattu. Oida. Mä en tiedä, kenen toimesta, onko supo tai joku muu, mutta mut, mut onko... sä huomannut, millä onko Supo millään tavalla sitten, kun sä puhut aika vaarallisia asioita ilmeisesti, ehkä vaarallisempi kuin jopa nämä Olkiluodon <laughs> asiat, että tota, et, onko sulle sitten huomannut jotain häiriköintiä tai jotain uhkailua tai jotain tällaista? Kyllähän, siis mul, mulhan on, mulhan on niin paljon, mä olen niissä kertonut näistä murhatapauksista, mitä mulla on yritetty siis jo Olkiluodon työoloaikana. Pomokin suora sanoi, että kaksi vaihtoehtoa, joko sä, öö, joko, joko sä kuolet tässä työsäädöstä sanoudu vapaaehtoisesti irti. Eli öö, se meni niin siihen malliin se tilanne. Ja esimerkiksi mulla on tosiaankin niin, nyt on viimeisin tapaus, mikä mulla oli, niin mullahan hommattiin tänne öö, puolitoista vuotta sitten semmoinen Matti Sulaniminen, semmoinen venäläinen agentti, hän pyöri neljä kuukautta täällä. Hän aloitti sen projektinsa sillä, että hän toi tuo noin niin, pääkallon tonne mun mettään ja sitten ruvettiin tekemään juttua. Hän pyöriskeli täällä, hän muun muassa järjesteli kaiken näköisen, hän varasti muuta kaikki mitä irti sai. Mä olen tehnyt Loiman poliisille tästä ilmoituksia, poliisit nosteli käsiä ylös että hei voi tehdä asialle mitä, että se on venäläinen agentti, heidän valtuudet ei riitä toimimaan Mä olen ottanut Turun poliisiin yhteyttä. Hän vei siis valettelematta niin siis kymppitonni edestä tavaraa, varasti kaikki mitä irti sai. Ja hänellä oli semmoinen suunnitelma sitten vielä, kun hän paljasti niitä juttuja, että hän tuo noin, niin sanoi suoraan, että niin, hän oli sopinut, että kun sopiva tilaisuus tulee, niin hän, hän ajaa mun koko läänistä ulos. Eli talo olisi poltettu, multa olisi vietty loputkin kaikki. Ja se oli aivan hiuskarva varassa, että se projekti ei, ei, ei, ei mennyt läpi. Siinä oli paljon tuuria mukana. Siis tämmöistä, hän toi muun muassa yhtenä iltana tänne mulle mustan mamban ja, ja, ja tuo, no, niin yritti sillä tappaa minua. Mä olen kertonut näistä videoista. Siis, ne, on ihan, ne, on, ne on niin uskomattomia. Mä olen sitä sanonut, että jos joku kuuntelee näitä, niin sanot, että ei voi olla, ei Suomessa tämmöistä tapahdu. Mutta siis tämä oli esimerkiksi silloin Ville Mäkipelto ja Petteri Mikkola kävivät silloin vierasilla silloin, kun tämä pääkallo löytyi metästä. Ja poliisit ilmoitti sen jälkeen, että joo, että tätä asiaa ei tutkita, tästä ei puhuta yhtikäs mitään. Se ruumis on tänäkin päivänä tuolla metässä, sitä ei poliisi vaivautunut edes hakemaan. <laughs> Oikeesti? Joo, joo, joo, ja se oli Ilta-Sanomissa, ja sen jälkeen kun Petteri Mikkola ja Ville Mäkipelto noin ilmoittivat, kun ne olivat täällä mun vierailut, niin ilmoittivat tästä asiaa, niin sitten tuli lehteen lakoninen ilmoitus, että näitä murhatuttuja ei tutkita. Näin Ka- ne toimii. Kato, Tämä tässä, on ihan arkipäivä. Tässä, tässä on, on niin mittaan poikkeuksista. Onko toisen, onko tämä se? Se on sääntö. Ihmisen pääkallo johtuu... löytyi metsästä Eurajoella. Yli kymmenen vuotta selvittämättä ollut katoaminen ratkesi. Kyllä. Se on tänäkin päivänä se ruumis tuolla mun metässä. Ei kukaan se... Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Poliisi ei epäile asiassa mitään rikosta. Ei, ei, ei. Se, syy oli se, että tämä Matti Sula, mikä oli siinä niin kuin yksi, ja sitten tämä Kirsti Ovaska, mikä oli siinä projektissa mukana silloin, niin ne osoittautuivat, että ne oli venäläisiä agentteja. Ne tulivat tuolta idän puolelta, ne toimivat, no niillä on, de, ne on, de, niillä on tuo no, niin diplomaattinen koskemattomuus, kun ne on kerran venäläisiä. Ydin, no TV on Lauerman ostamia tämmöisiä palkollisia, minkä ainoa tehtävä on, on häätää mun läänistä pois. Ja hän, Matti Sula suoraan myönsi mulle. Okei, mulla on yksi kysymys. Onko sulla niinku vaikea luottaa ihmisiin niinku kaiken tämän keskellä? Ei, ei, ei, ei. Mä, ei, ei. Siis mä, mä olen sanonutkin sitä, että mä, olen, mä, olen, mä en ole tyypillinen tuo noin niin tämmöinen salaliittoteoreettikko. Mä puhun aina kaikki aivan avoimesti. Mä en, mä, siis mun, mun tavallaan riskinottokyky on aivan käsittämättömyys mittasuhteessa. Sen takia mä olkoon silloin alun alkaen valittinkin sinne juuri meidän kol- 800 niin kolme valitti ihan sillä periaatteella, että kukaan niin kuin, ikään kuin, minkä hermot ei petä missään tilanteessa. Mä olen tänäkin päivänä ainoa henkilö, mikä esimerkiksi Olkiluoto ykkösessä ja kakkosessa hallitti ne kaikki keskeiset turvalaitesysteemit. Ja sen takia mä pääsin suoraan siihen erikoisosastoon. Siis nyt puhutaan tämmöisestä erikoisryhmästä, mikä, mikä vastasi koko Olkiluoto ykkösen ja kakkosen turvallisuudesta vuosikausia. Tota, <clears throat> mä haluaisin tietää sen, että et tota, ei, nyt mulla meni ohi, ota se vaan Okei, okay, niin mun piti kysyä, koska sä oot sanonut, no joku sanoi, että e, pää, pääkalloa pelkkä löytyy, mutta ei epäillä rikosta. <laughs> Niin, ai niin, mun piti sanoa tähän se, että esimerkiksi Lahdessa mun, mun yksi vanha treenikaveri, tota niin, niin tota, järjestäytynyt, tai JR-rikolliset niin kuin tuolta Venäjän puolelta ampu <laughs> niin kuin se metsää sillä, että mä saan tietää siitä niin kuin mun kavereiden kautta. Siis ihan tosi juttu. Niin arvaa, mitä poliisi TV sanottiin tapahtumaan ei liity rikosta. Jos on tollanen niin kuin tommonen herk- herkkäluontoinen aihe, niin ne silloin kirjoitetaan noin, vaikka siinä olisi kyse no, mu- murhasta. aika, se, se sen, sen paljon. isä hävisi kaksi viikkoa etukäteen ja sen jälkeen hävisi itse mies. Ja... Näin. Noi metsäkuolemat on tosiaan... Se on varmaan, tota... itse käveli sinne ja kompastui johonkin ja asiaa ei liity <laughs> rikosta. Foliohattu tippui jo päästä. Mä laitan tän, että että tota, jengi ei ota tätä vakavasti, koska me puhutaan oikeasti vakavia asioita tässä näin. Ja Mut. nämä mä siis kuulin ihan, ihan niin kuin, meillä oli seuras poliiseja sun muita, että se ei niin kuin ollut mikään tämmöinen, tiedätkö, joku, jonkun lapsen keksimä juttu, vaan että se oli ihan tosi juttu, ja poliisi TV vielä oli siinä. Mä hiffaan, mä hiffaan. Nyt kun meillä on tarpeeksi katsoja, mä haluan mennä, okei, ei, ennen kuin mennään siihen, mä haluan kysyä vielä, sä oot maininnut sitä, että sun kavereita on kadonnut ja niitä on kiristetty. Mikä tämä keissi on, mitä tämä tarkoittaa? se on, se on semmoinen systeemi, että mä olen, mä olen menettänyt erinäisissä siis hämärissä olosuhteissa, niin voi sanoa melkein puolisen tosina Olkiluodon työjohtajia. Eri, yksi hyvä tyypillinen esimerkki, minkä mä voin sanoa, niin semmoinen oikein mukava Olkiluodon työ, siis työjohtaja, mikä sanoi mun suoraan, kaksi, kaksi neuvoteltiin, niin sanoi, että jos sulla on mitäkin ongelmia Olkiluodosta, tulee hänen puheellensa, että hän hoitaa ja järjestää ja sitten meni aikaa joku kuukausi sitten eteenpäin sitä, niin se kaveri löytyi, pää oli lyöty halki siis ylhäältä alas asti ja heitetty Rauman kadulle, joskus oli se neljä aikaa yöllä löydy se kaveri ja poliisi sanoi, että juu, että näitä onnettomuuksia sattuu, että ei, ei tämä oli, oli varmaan, ei mitään tutkimuksia. Ja siis aivan käsittämättömiä kuvioita. Siis kyllä näitä, mä olen paljon puhunut mun näissä mun videoissa näistä yksittäisistä kolme tapauksista. Nä, mä en halua oikein paljon puhua näistä siinä mielessä. Ymmärrät, että nämä omaa sille karsevia, karseita asioita. Että en mä, ei, ei se sen takia, kyllä mä niin puhuisin, mutta että niin mä sanoin, että mä en halua niin tavallaan, ymmärrä ehkä mitä mä, mä mietin vaan, että jos mulle tehtäisiin tolle, niin kyllä mä haluaisin kaiken julkisuuden tolle asialle. Mutta mut siis mä ymmärrän kyllä oma, omaisten, omaisten näkökulman. Ja. Niin, no kun se on ja. Amerikassahan on ihan, se on ihan tunnettu, että siellä tehdään tällaisia, että sä käyt pelleilee siellä ydinvoiman kaa tai armeijankaan, niin sä häviit. Niin sitä aina täällä Suomessa no. ajatellaan, että ei täällä tapahdu mitään. Täällä ollaan lintukodossa ja kaikki on rehellisiä ja ei mitään. Paljon tähän ydinvoimalaakin on pistetty sitä rahaa. Ei, anna, nyt mennään Joo, no tähän. No niin, nyt, jo, nyt niin. mennään tähän. Mä, haluan... Mä seuraan paljon Suomen asioita ja Mulla on Olkiluoto kolmosesta paljon asioita. Yksi juttu, mä haluan, että nyt, nyt ihmiset kuunnelkaa tarkkaan tää. Nyt mä vähän hidastan mun puhetta ja ääntä. että mä haluan nyt, että kaikki kuuntelee ja keskittyy nyt tarkasti, mitä mä sanon. Suomi on 5,5 miljoonan maa. Ja maailman mittakaavassa Suomi on kärpäsen kokoinen. Ja Olkiluoto 3 on tällä hetkellä maailman toiseksi kallein rakennus 10 miljardin budjetilla. 10 miljardin budjetilla. Ainoa, mikä ohitti sen, oli joku, joku Arabi, Arabien Mekan lähellä oleva hotellikompleksi. Kompleksi. Ja, mm. siis tarkoittaako tämä sitä, että me oltaisiin saatu iso Kekkosen patsas tänne Helsinki, joku 100 metriä korkea, mutta me heitetään rahaa tonne johonkin tollaiseen hommaan? Se raha on raha, mutta mut, mä haluan vaan, että kuuntelette tämän, tämän, tämän, tämän asian loppuun. 2009 asti sanottiin, niin kuin puhuttiin valmistumisprosessista. Nyt ollaan 2021 ja vieläkin kesken. Ja se e- alkubudjetti oli kolme miljardia. Ja nyt ollaan kymmenessä miljardissa. Et jos joku epäilee, että 10 miljardin maailman toiseksi kalle r- r- e- hanke ei millään tavalla liittyisi minkäänlaista mystisyyttä ja korruptiota ja epäilyksiä niin kuin sitä oikeasta agendasta, niin sit, sit, sit mä en tiedä. Mä haluan vain, että ihmiset ajattelee omilla aivoilla hetken, hetken aikaa. Tässä tulee mieleen se Italiassa, kun ne just siellä Pohjois-Italiassa, kun ne oli rakentanut sitä yhtä tiet 30 vuotta. Sille, Aa, joo, joo, joo että seuraava mafia, mafia tuli taas aina, että joo, no me hoidetaan tämä. 30 vuotta. Tässäkin on kestänyt, kauan tässä nyt on mennyt. <laughs> on siis milloin, milloin tämä aloitettiin tämä rakentaminen? Muistaaksä Arto yhtään? Niin siis se piti olemaan 2009 on muistaakseni valmis. Joo, mutta millo, milloin se aloitettiin se äh, tekeminen? Muistaaks Ää, äh, kukaan? Kyllä se oli joku, olisiko se oli joku 2005, 2000, siis siellä jossain. Kyllä se varmaan kun on Googletta, niin katsoisin mut, mut, se... Jos, jos mä saan vielä <laughs> jatkaa. Sitä on tehty 16. <laughs> ihan käsittämätöntä. Ja sitten tämä, tuolla on semmoinen e, uutinen, että Olkiluoto kolme ydinvoimalla, se, kuka se nyt se johtaa ikinä onkaan, e, ydinvoimalla... Val- Joo, ei valmistu sitten millään. Sitten kyseessä täydellinen epäonnistunut kysymysmerkki, tämmöinen uutisarikkeli. Ja sitten se on vastannut, että emme kommentoi. Et ei ole yhtään avoimuutta yhtään näistä asioista. Et, et niin kuin jos toi johtajalla ei ole yhtään avoimuutta asioista ja ei kommentoi mitään niin kuin maailman toisiksi kalliimmasta hankkeesta, niin, kuin, niin, kuin, niin kuin toi herättää heti hälytyskelloja hälytyskellojen perään, että mitä tuolla oikeasti niin kuin tapahtuu. Niin ja täällä on näkyy, että Olkiluoto ykkö, ykkösen rakentaminen on 74 ja valmis 78, neljä vuotta kesti. Olkiluoto 2, 75, valmis 85 vuotta kesti. Ja, ja tässä nyt... on mennyt 16 vuotta. Ja no milloin se tulee valmistua edes? Tuleeko se edes valmistua vielä? Kuka ja tietää, milloin se tämä, ta- tämä tarjoaa vaan tuplasti enemmän sähköä, kuin, niin kuin, eli saman verran kuin noin kaksi aikaisempaa yhteensä. Me oltaisiin rakennettu tässä ajassa kolme ydinvoimalaa Mihin lisää. Ne <laughs> Mihin ne rahat menee? No ne on varmaan mennyt johonkin hy- hyvä veli toimintaan. Virkistyspäiville ja... Kristian 50 euroa, mikä tää hattu on? Kiitos veli, mä laitan takassa lahjoitit 50 euroa. Se on melkein koko budjetti tuosta Olkiluoto kolmosesta. <laughs> Joo, mun täytyy, mun, mun täytyy nyt muutama kommentti lisätä tähän Olkota kolme. Ensinnäkin sen eh, todellinen budjetti puhutaan jo 18, jopa 28 miljardista sen hankkeen kustannukset. Eli siellä on pikkasen niin sanotusten pöydän alla vielä odottamassa. Siellähän on valtavasti kaikenlaisia oikeudenkäyntiprosesseja ja muita, <laughs> Tämä on ihan muita kaikkia Siis ihan käsittämätöntä. Ja sä oot puhunut myös siitä, että, että mä en tiedä pitääkö tämä paikka, sä oot sanonut, että Olkiluoto on Ranskan omistama diplomaattialue. Haluatko vähän kertoa? <laughs> Oikeesti? Anna, anna, anna. Se, No joo. Mitä tää on ihan, me ihan kuin jostain tieteiskirjasta, tiedätkö, jostain salaliitosta, mutta tää on totta. Siis joo joo, ja sit, sit mua just huvittaa, kun Arto Lauri puhuu näistä, ja, ja niinku sille tosi faktuaalisesti monessa asiassa, sä oot kuitenkin, niinku, sä, oot, sä, sä, tiedät niistä, sä oot ollut sisäpiirissä, sä oot oikeasti tutkinut paljon näitä asioita, niin sit niinku, sua niinku, pidetään hörhönä ja, ja nauretaan ja muuta, mutta mä oon ihan itekin tutkinut näitä asioita, niin tässä on niin paljon hälytyskelloa ja hämäräperäisyyttä, että mä otan kyllä kaiken sun tiedon, mitä sulla on avoimen mielin vastaan, että jos sä haluat kertoa tästä, mikä tämä diplomaatti Ranskan alue, jut, miten sä päädyit tähän? Joo, siis ei, ei, eikö siis silloin joko Olkiluoto 1 ja 2 tehtiin, niin silloin jo oli, siellä oli, siinä tuotti semmoinen varageneraattori, semmoinen hallihi, ja silloin jo määriteltiin, että se halli alue oli, se oli taas ruotsalainen, äh, tuo, noin, niin Ruotsin valtio omistama diplomaattialue. Sen takia, että ei TV on tarvinnut maksaa niitä kalliita tullimaksuja. Se oli ensimmäinen kerta, kun siellä oli ruotsalainen. Eli siellä on ja sitten kun tuli tämä Areva tuli sinne, niin todettiin, että tämä onkin hieno systeemi, että näin voidaan tehdä veronkiertoa. Eli nythän Olkiluodossa on töitä kaverilla 1-2 euron tuntipalkolla, ja nämä Suomen <gasps> lainsäädännöt ei koske tätä aluetta. Mihin ne rahat menee, ne miljardit, jos siellä on yhden ja kahden euron palkollisi jotain orjia vaan? <laughs> Tämä on jostain jurisrevenkestä. Siis ihan käsittämätöntä. <laughs> Siis tuolla Christianin Doneitella olisi saanut 25 sellaista työntekijää. niin ja niin ja sitten jos ruvetaan pääsemään niin oikein vauhti, niin mä voin nyt esimerkiksi mainita, kun te puhuitte tästä energiahommasta, niin... Laita meillä tuhat henki katsojaa nyt rikki, antaa tulla. <laughs> hyvä, hyvä. Ja niin, siis eh, kaksi, eh, Olkiluodossa silloin 88, niin aseatomilta kysyttiin, että minkä takia ydinvoimalat rakennetaan vain 25-30 vuoden käyttöikää varten. Ja arvakas, mitä asia, asia vastasi tähän. <laughs> asia vastasi näin, että joo, että Massachusetts instituutissa on tehty tutkimus, että vuoteen 2008 tultaessa, niin uraanin pitoisuus, silloin puhuttiin 30 prosentin kaivuuranista niin se pitoisuus romahtanut 0,4 eh, prosentin, että kun tullaan vuoteen 2008, niin kaikki maailman uraanituotanto muuttuu energianegatiiviseksi ja sen takia kaikki ydinvoimalat tullaan sammuttamaan 2008. Ja se on mielenkiintoista, jos te kattelette sitä historian kehitystä. 2007 eh, Putin sanoi kolme kertaa perätystä, siis neljän kuukauden välein, että Venäjä lakkaa lahjoittamasta länsimaille urania koska sen kaivu on kannattamaton. 2008 niin Euroopassa suljettiin 70 uranikaivosta, koska ne muuttuivat kannattamattomaksi. Ja nyt te alatte pääsemään tähän mielenkiintoiseen kuvioon, eli eh, esimerkiksi Talvivaara kaivaa urania Euroopan ainuvana kaivajana 0,02 prosentin pitoisuudella, mikä tarkoittaa sitä, että siinä menee 20 kilowattituntia fossiilidiseliä sisälle, että saadaan yksi kilowattitunti ydinvoimaa ulos. <laughs> Eli ydinvoimateollisuus on ollut 2008 eteenpäin pelkkä energialoinen, eli se on käytännössä järjestelmä, mikä ottaa valtavat määrät fossiilidiiseliä sisällensä, ja sylkee pelkästään aseplutoniumia ulos. Sillä ei ole mitään tekemistä energiahuollon kanssa. Siis 2008 kaikki maailman mitä niitä silloin oli 550, nykyään siellä on mahtako hiukan yli 400 jäljellä, niin kaikki ydinvoimalat on energialoisia. Ja sen takia esimerkiksi niin Saksa sulkee kaikki ydinvoimalat, sen takia Ruotsi sulkee ydinvoimalat. Ahaa, Japanissa. eli meille on niin. valeheltu, että, että se on kannattavaa. Joo, ja sen takia Saksa, nehän selitti vaan, että, että he siirtyy, että se on vaarallista, että se siirtyy öljyyn, mutta ei ne antanut mitään syytä, että voisiko tämä oikeasti nyt olla sitten se syy, että muut, niin kuin Saksa, sulki kaikki. Ja nyt ne vetää fossi. Kun mähän on kuullut, että esimerkiksi että on löytynyt nykyään sellaisia fossiiliesiintymiä, missä ei ole mitään likaisuutta seassa, että se on niin kuin puhdasta niin kuin palamista vaan. Onko tämä totta? Joo, ja kyllähän, kyllähän siis, jos sä tarkoitan ylipäätänsä tuolla, niin kyllähän esimerkiksi niin tämä vetytaloushan on hyvä esimerkki, että saada niin kuin täysin puhtaasti palava prosessia. Ja nythän tämä Saksa, mä olen sitä sanonut, että esimerkiksi Saksan malli on semmoinen, minkä mukaan voi maailman pyörittää, eli tuuli, aurinkovoimala, vesivoimala, bioenergiat, nämä kaikki, niin ne on sataprosenttisesti aidosti puhtaita. Mutta ajatelkaa tätä systeemiä. Nyt te tajuatte tämä systeemi, että jos meillä on esimerkiksi ruskohiilivoimalaitos ja rinnakkain ydinvoimalla, niin ydinvoimalla hiilidioksidipäästöt on 20 kertaa isompia kuin se ruskohiilivoimalla. Mutta se on kierrästi kierretty tämä pykälä sillä lailla, että ydinvoimalan uraanin tuotannon energiataset päätettiin pistää salaiseksi silloin 2008 eteenpäin. Sitä varten, että se energianegatiivisuus ei näin. Ja nyt energia, siis ydinvoimalan tämän hiilidioksidipäästölaskelma lähdetään siitä liikkeelle, että kun siihen pihalle ilmestyy se valmis polttoaine, sen koko tuotantoprosessit ja ne fossiilidieselit, mitä siinä on änketty, niin niitä ei lasketa lainkaan mukaan. Eli näin se saadaan kosmeettisesti niin kuin puhtaaksi se energiatuotantomat. Ja kuvitelkaa, se on todellisuudessa se on 20 kertaa saastuttavampi jo hiilidioksidin osalta kuin ruskohiilivoimalla. Huhu, nyt oli informaatio. Kyllä, nyt on kyllä yhdistetty palapelejä. Joku oli laittanut tuossa kommentin aikaisemmin, että on ollut joku siellä työntekijä sanonut, että se on nähnyt, miten paljon siellä rahaa palaa niin kuin turhaa ilmeisesti. Kyllä. Ja tota, mä haluan mennä myös, tuossa puhutaan jo Fukushimastakin. Sulla oli oma, oma teoria siitä, mitä Fukushimassa tapahtui, jos sä haluat kertoa, Joo. mitä siellä oikeasti tapahtui siellä Fukushimassa. Siitä ei kuitenkaan niin kauan aikaa, ja se oli iso tapahtuma maailmanlaajuisesti. Joo, no nyt mä voin, mä voin hiukan selvittää sitä. Eli tämän 2008 tapahtuman jälkeen, niin CERNihin vietiin 2007 eh, koke, ruvettiin kokeilemaan tätä vaihtoehtoista uranituotantoa, että millä voidaan korvata tämä uranin, ja ruvettiin eh, ydinjätteen plutoniumin jälleen poltosta kehittämään uutta niin sanottua eh, plutoniumtalousajatusmallia. Plutoniumi on sitä kiva aine, että se palaa tuhannen kertaa vaarallisemmin kuin tämä uraani ydinvoimalla. Ja nyt siinä tapahtuu sillä muistatte 2009, kun Japanihin vietiin eh, tuota Ranskasta jättimäisen kauhi erää. Se oli maailman suurin erä plutoniumia koejalostettavaksi Japaniin. Eli 2009 vietti Japanihin ja plutoniumlasti, ja siellä Miyamaki, muistaakseni Miyamaki jalostamossa, missä se nyt oli, missä se Japanissa oli, niin siellä jalostettiin sitä MOX-polttoainetta, mikä on kierrätettyä, kerran poltettua urania, mitä lyötiin reaktoriin, niihin 54 reaktoriin. Sitten tultiin vuoteen 2011 siinä, kun se alkoi paukkumaan se systeemi, niin niitä ruvettiin ajamaan. Homma meni vuoden verran kohtalaisen hyvin, mutta siinä vaiheessa, kun reaktori ruvettiin aukasemaan, niin tässä plutoniumissa on sellainen ikävä piirre, että se palaa jälkipolttoaika ja energia on kolme kertaa isompi kuin urani. Eli nämä reaktorit oli alun alkaen tehty uranin polttoa, nyt siellä on käytetty plutonium polttoa, eli MAX-polttoa, niin siellä ei vetveltila ja raiveltila, mihin ajeta se jälkienergia, pysäytetty reaktori jälkienergia, ne täytyivät ja se, e, ne ei mahtunut sinne, niin täytyy ajattaa suoraan savupipusta taivaalle kaikki moskat. Ja siinä alkoi kertymä siinä Japanin päälle valtavasti tätä plutonionisaatiokaasua, ja se ionisa- ionosfääri alkoi sekoilemaan siellä. Sitten kutsuttiin Amerikkaan, se muistatte se Ronan Reikan alus, mikä oli se paikan päällä, niin siinä hommattiin ohjaamaan harppi, mikä rupesi hajottamaan sitä kertyvää ionipilveä pois. Siellä ruvettiin chemtrailamaan niitä ionipilviä alas, kaksi ja puoli päivää saroi putkeen. Mutta ne ei tajunnut sitä hommaa, kun sieltä ydinvoimalasta tulee se ionipilvi ylöspäin, se 100 kilometrin kolkun, niin se Haarpin eh, energia tulikin sinne ydinvoimalla suoraan sähköjohtona alas, rupesi murskaamaan niin siellä alla olevia rakenteita menemään maarottamaan suoraan niin läpi sitä energiaa. Ja se tilanne ryöstäytyi täysin käsistä niin paljon, se alkoi se maaperä niin kuin, 600 metriä, esimerkiksi Alkivuoren alla, 600 metristä 1700 metriin välisellä alueella on kilometrin paksuinen kerros metanjäklatraatti, mikä kestää kaksi astetta lämpöä, mutta sen jälkeen, kun se ylitte mennä, se lämpötila ylitte, niin se muuttuu 650, 680 kertaiseksi kaasuksi ja tulee kosmisella nopeudella siellä ylös. Niin nyt alkoi tapahtuma semmoinen ongelma, että siellä, siellä Fukushima sisällä alkoi mm, ne tuo noin, niin saivat sitä energiaa, niin siellä alkaa tapahtumaan semmoinen vetypolttaminen. Se, pum, pum, pum, pum, pum, pum. se alkoi takoamaan siellä sisällä sitä vetysysteemiä. Ja se, äh, se maaperä alkoi muuttumaan epävakaaksi. Se laukasi, siellä on siinä maaperän upponut tota neutronivuota ja se laukasi se maanjäristyksen. Ja kun tuli maanjäristys niin se katkoi sähkölinjat, ydinvoimalle ja kaikki ilman sähköä, niin kuin muistatte. Ja ydinvoimalassa on sellainen ominaisuus, että jos se on 30 sekuntia ilman ulkopuolista sähköä, niin se räjähtää atomipommin. Atomipommina taivaalle. Siis joku sanoi mulle tuolta chatissa, että eikö Junnu on järjen äänenä. Mä voin sanoa, että kun mä en tajuu näistä asioista mitään, niin enpä mä voi yhtään minkälaisen <laughs> äänenä olla niin, tässä. tässä kun, Tulee niin, vaan tykitystä ja, ja sitten... Siis ihan hirveä kasat informaatiota. Ja, ja sitten toikin noin no assasinaatio ja noin jutut, ne on kuitenkin totta niin kuin muualla maailmassa, niin sit mä, et ei se ole niin kuin mahdotonta kuitenkaan. Ja, ja nää, et, et kuitenkin ihan... Niin nää... Pitää muistaa, että nämä, on aika isoja asioita, siis, nämä, siis nämä, nämä on oikeasti isoja asioita. Mutta toihan ihan, jä, siis minkä takia sitä on rakennettu sitä voimalaa näin kauan? Mihin se raha menee? Et tehdäänkö sillä jotain muita juttuja sit sillä rahalla vai niin kuin, eihän tuossa ole mitään järkeä, että on mennyt noin paljon rahaa ja se ei mukaan ole valmis? No, <laughs> tämähän on koko tämä, koko, siis ydinvoimateollisuuden, jos mä ihan suoraan sanon niin kuin ikään kuin se raakimajautte mukaan, niin ydinvoimaloiden, ydinvoimaloiden äh, Siis ne tuottaa tosiaan 45 Ehe. tämä rauhaehto mukaisesti, niin Su- Suomi velvoitettiin tuottamaan Venäjälle aseplutoniumia. Ja Aha. koko tämä ydinvoimateollisuus, niin se on todellisuudessa lähtösi niinkin vanhasta ajasta, kun ruvetaan puhumaan etruskien aikoina jo. Eli näin yksinkertaisesta systeemistä, että kuka hallitsee taivaan tulet, niin se hallitsee maailman. Ja olette kuulleet esimerkiksi Egyptin pyramidi, ja sitten just nämä, kun juutalaiset lähti sieltä Egyptistä pakoon, niin taivaan tulipatso seurasi heitä ja näitä juttuja. Eli 76 niin Israelilta käytti varastamassa tämä liitonarkki ja Tesla, Tesla ja sitten tämä Westinghouse löivät hynttyt yhteen 1895 Paavi käski heidät tulemaan tutustumaan tähän liitonarkin toimintaan, että otapa selville, että millä tavalla tämä laite toimii. Nyt mennään liitonarkkiin, nyt mennään diippeihin juttuihin. Nyt, joo, joo, nyt joo, men... kyllä joo, näitä joo, riittää. Eli no, niin Teslaa palkatti ja he 25 vuotta Westinghousein kanssa kehittivät tätä systeemiä, että millain saaran taivaan tulet hallintaan. Ja, Tarkoitatko ja Nikola Teslaa nyt siis? Joo, joo. Joo, Nikola, joo, joo. joo kyllä, itse, hän itsensä. Ja, ja tuo noin, niin, tämä Westinghouse oli yrittänyt jo, saksalaiset oli tehty ensimmäisiä voimaloita jo 1870-luvulla jo testannut näitä ydinvoimaloita ensimmäisiä systeemeitä, kun he kaivovat tota, radiumia. Mutta tuota niin Tesla kehitti siitä sitten, hän oli kehittänyt jo siihen mennessä tämän kuoleman säteen, mistä olette varmaan kuullut kanssa. Joo, Detray. Joo, eli hän oli kehittänyt laitteen, mikä pystyi ampumaan 400 metrin kor- kilometrin päästä lentokone lennosta tulimereksi. Tuostahan puhuttu ja, noista. Joo. Joo, Mä, joo ja, Teslan näissä jutuissa, niin, niin noista on puhuttu siinä sen Dead Race. Sehän, su- sillä oli oikein te... Tesla-koilejakin siellä, se, sellaisia järjettöriä sähköpalloja ja kaikkiin. Niin Mutta sittenhän ne, <clears throat> nehän vähän ne Teslan tutkimuspaperit, nehän ikävästi katos sitten tuossa, kun hän kuoli. Että... on teoria, että tota, Trumpin, oliko se isällä se, se, oli... Se, setä sai. Setä, joo, joo, se on ihan, sekin on ihan saanut. faktaa, että, se, että se, sillä oli paljon niitä papereita. Ei ne ole ikinä tullut julkisuuteen. Joo, ja sitten on sanottu sitä... Tämäkin on totta silleen, vaikka mm. tämä kuulostaa niin kuin joku voi sanoa tuolta chatissa, että tämä on salaliittojuttu, mutta Tesla tosiaan suunnitteli detreitä, kyllä. Joo. No. Joo, ja siinä oli sellainen ongelma tämä Westinghouselle, että hän oli yrittänyt jo pistää näitä reaktoreita käymään, mutta siinä kävi semmoinen ongelma, että aina kun hän käynnisti reaktorin, niin se vähän aikaan toimi, mutta se sammui ja jittelas. Ja et, et, et, tämä oli sitten täällä sanonut, tämä Westinghouse oli sanonut tälle Teslalle, että kun Teslan kuolemansäde tehtiin ensin, että se pommittaa elektroneja avaruuteen. Siis ampuu tämmöisiä säte, sätettäisiä elektroneja. Mutta tämä sanoi tämä Westinghouse, että mitä se semmoittilla mopolla pelaat, pistä kunnon plutoniumia, että et, niin pistetään menemään sitä taivaalle, niin saada vähän potkua tähän X-reihin. Ja Teslahan innostui he, hemmetin paljon siitä hommasta, että tämä onkin hieno systeemi. Ja ne rupesivat kehittämään tätä systeemiä, eli nykyaikainen ydinvoimala, te tiedätte television kuvaputke, se on elektronitykki. Joo, mä oon purkanut joskus sähkölatauksen, kun mä noit kolikkopelejä väsäsin tota, sieltä, sieltä putkesta, niin siellä on 20 000 volttia siellä putkessa. Hiki vaan valu, kato sun pitää ottaa ruuvimeisseli ja pistää siitä maadotus johonkin runkoon, ja sä työnnät sinne 20 tonniin sen ruuvimeisseli, että kuuluu vaan sellainen naks. Ja sit se on niinku hiki, jos se on vähän, sä kuolet sit saman tien, jos sä saat sen sähkö itteesi. Kyllä, joo. joo, joo. Näistä on kyse. Joo, ja hei, ja... Aada lahjoitti 5 euroa. Vau, wow, itse Arto Lauri vieraana, vi, 6 kautta 5, upea vieras. Kiitos lahjoituksesta. Mulla on kaksi kysymystä. No, ota, het, het. oliko ah, joo, sorry, sorry, oliko sulla kesken jotain? Joo, joo siis, no nyt, nyt ne sitten tuo, no, niin rupesivat kehittämäänkin tätä kuolemasädettä tällä plutonin pohjalla, ja siihen tarvittiin tämä ydinvoimala. Eli ydinvoimala on todellisuudessa taivaalle ylös, kun normaali kuvaputki pistää ihmisiä päisen kuvaan, joo. niin nyt se käännettiin ylös alas niin se kuvaputki, ja siellä on se solenoidi, mikä ampuu avaruuteen suoraan plutonin ioneja. Ja se, <laughs> Sen takia, kun siinä on sellainen reikä siinä keskellä, siinä ydinvoimalassa tälleen. Niin kuin. No se on se kupoli katos. Jos se katsot esimerkiksi OK kolmestakin, niin tämä näet, että siinä on siinä outo. Se on, se on Teslan kupoli, mikä sen reaktorin päällä on. Siitä läpi ammuta se plutoni Ioni. Se menee ionikaasuna, atomitasoisena ionikaasuna. Ja siinä on semmoinen systeemi, että se ampuu sitä ionikaasua tuonne taivaalle. Ja ottaa taivaan tulet hallintaan noin sadan kilometrin korkeudella. Se osuu tähän ionosfääriin. Ja sitten alkaa tapahtumaan jänniä. Siellä alkaa muodostumaan semmoinen 3,6 kilometriä maasta oleva semmoinen syklotronisysteemi, kun pyöri siinä ydinvoimalan päällä. Ja eh, se imuroi suoraa energiaa sieltä ionisfääristä ja siihen tulee ionikanava maahan asti. Ja nyt siihen ionikanava, kun se avautuu, se ionikanava, niin siellä alkaa tulemaan taivalta näitä hatroneita, hatron kaskareita, tämmöisiä aivan järkyttävän tehokkaita avaruudessa olevia tämmöisiä kunnon pateja, sanotaan nyt näin. Eli ne on semmoisia, että, että jossa, siis se energia vasta sama koodiksi 180 kilometriä tunnissa tulee tennispallo sun sua vasten, niin tuommoinen maalikko lentää seljällä. Se pelkkä kinettinen energia on niin valtava iso. Ja ne hadronit tulee sieltä taivaalta alas, osuu reaktori ja jarruttaa siinä uranissa ja synnyttää valtavat kitkalämpötilat. Sieltä muun muassa muodostui kolme prosenttia ydinvoimalan tuottamasta energiasta antiainetta. Siis kuvitelkaa, millaisia aineita siellä on kyseessä. Antiainetta. Sen reaktorin lämpötila, esimerkiksi mä joskus laskeskelin sen Boltzmannin vakiolla, niin reaktorissa vapautuvan halkeavan uranin lämpötilan 2,3 miljoonaa miljoonaa astetta, eli vain Big Bangissa on suurempia lämpötiloja. Ja nyt ymmärrätte, siinä on 24 senttipaksu sellainen pailakka ympärillä, sanotaan, että sieltä pysyy mölyt mahossa, ei karkaa mihinkään. Se on todellisuudessa ydinvoimalla, se oli Olkiluoro yhteiskuntavastuuraportti 2008, missä sanottiin, että jokainen reaktori vuotaa kolme tonnia näkemällä tappavaa plutonionisotetta vuosittain taivaalle. Eli käy... <laughs> Ei, kun sä puhut taivaasta, mulla on yksi asia. Eikä ne tuolla supon botteja, jotka yrittää diskredittaa sua ja, ja ignoratkaa ne. Mutta tota, Oletko kuullut opera- Operation Fishbowlista? Tämä on tietysti meidän litteemaa teoreetikolla semmoinen, että kun on räjäytetty ydin, no. ydin, <laughs> hei täällä puhuttiin jo liiton arkista, niin tota, on, on no, räjäytetty... Mutta se on uskottavaa. Jo, <laughs> no ei vaan, jatka, joo, jatka, no niin. <laughs> kun, kun on avuttu ydin niin kuin, kärkiase ilmeisesti niin kuin taivaalle räjäytetty. Onko sinulla ah. mitään hajua, miksi on räjäytetty sellainen taivaalle? Mitä silloin haluttu tehdä? No, se räjäytettiin sitä varten, kun Von Brauni halusi mennä kuuhun se on tehty, siihen tehtiin kulkureitti sitä varten, se, se räjäytti. Ai niin, kuin jenkithän räjäytti silloin paljon niitä ydinpommeja, jossa aavikolla ja tuolla. Että... Joo, joo. Mutta se oli just nimenomaan, se oli semmoinen systeemi, että ne räjäytti, tuo noin, niin, oliko se 60 tai jossain siellä räjäytettiin taivaalle, vetypommi, ja se on mielenkiintoista, että siihen reikään puskaatte sitten laiva lastittaisi tämmöisiä tuumamittaisia kuparinauloja, mikä ionisoiduvat siellä ja muodostivat sen pysy. Ja se aukko pysyi auki siinä Van niin vyössä, säteilysuoja, vyöhyke, se on semmoinen reikä, mikä muodostettiin siihen ionisfääriin. Siitä ammuttiin kaikki nämä avaruusraketit, kun 69-72 käytetty sitä. Ja 72 reikä sulkeutui, ja sen takia avaruuteen ei ole 50 niin vuotta päästy menemään. Eli Ai sen takia siellä ei ole käyty siis. Sen takia, kun me ei ole käyty tuolla muualla. Siis joo, niin, joo. niin, kuin NASAhan jotenkin, siis nehän hävitti sen teknologian, ne, ne, nehän hävisi ne muistiinpanot vaan. Niin, Niistä on... kaikista varhaisista aluksista valtavaa. niin, vaan. siitä mä oon puhunut. Tosi outoa. Mites, to... No. mites sit toi Tesla pääsee nyt sitten lentelee tonne niillä raketeilla, että niillä no, uusilla. Nythän ne keksivät aika yksinkertaisen keinon, eli nyt on semmoinen systeemi, että ne hommasivat siinä hommattiin palumeerejä ja sitten tämmöisiä tehtiin kokeita, vetykaasulla tehdään säteilysuoja. Eli nyt kun se ammuta se raketti sitä, eh, sitä vanalle, niin ioni, ionikenttä läpitte, niin totesivat, että siinä ei tarvitse loppujen lopuksi kovinkaan paljon olla sitä säteilysuojaa. Itse asiassa ne käyttää myöskin vesisuoja tähän vähän samalla kuin ydinvoimalassakin. Siis Kuvittele, että mä voin olla RH-hallin kattoa sinne altaaseen, niin siinä on vettä välissä joku 10 metriä, ja siinä on näkemällä tappavaa, siis huomakkaan näkemällä tappavaa ydinjätettä, mikä loistaa täysillä se altaan pohjassa, ja mulla ei ole periaatteessa mitään hätä siinä altareunalla, vaikka kyllä mun todellisuudessa on, mutta niin käytännössä kuitenkin. Ai se vesi sitoo sen niin hyvin sitten sen säteilyn. Joo, joo. Se tekee siellä sen, joo. Ja se, se taas perustuu tämmöiseen Compton-sirontahan ja tämmöiseen mekanismiin, miksi se tulee niin suoraan heittämällä läpi. Siis nimenomaan veden vety on se aine, mikä pystyy sirottamaan niitä ja hajottamaan niitä ionisysteemeitä eh, sillä tavalla, että niiden kanssa ylipäätänsä jotenkin pystytään toimimaan. Mutta ajatelkaa tämä homma, siis ydinvoimalla vuotaa, Olkiluoto eh, ykköslaitos vuotaa Tsernobylin räjähdyksen verran joka neljäs kuukausi taivaan tuuli tonne noin. Eh, Tsernobylissä räjähti 800 kiloa tavaraa taivaan tuuli ja TV ampui sen neljäs kuukaudessa yhdestä reaktorista. Ja nyt kun on kaksi reaktoria, niin se tuplaantuu ja sitten kun sinne tulee se olkoota kolmannen, niin sitten se nelinkertaisuus se vuoto. Ja mä kun julkaisin tämän jutun Temmihin tonne noin 2008, niin Supo ainut reaktio oli se, että TVlle tuli nootti ja sanoi, että tämmöisiä materiaaleja ei sitten enää koskaan julkaista, se kielletti se systeemi. Ja sitä ei ole sen jälkeen julkaistu 2008. Ja mä kysyisin sitten vielä tuota mm, Englannista, sen yhdeltä alan professorista, että kuinka, eh, kuinka paljon se reaktori vuotaa. Silloin mä saan laskuksi, että 2200 kiloa. Ja se professorin äh, totesi, että joo, kyllä se aika lähellä on oikea. Sanoi, että se on tällä hetkellä määritellä kulma sillä, että jokainen reaktori vuotaa kolme tonnia näkemällä tappavaa plutoniumia vuosittain ympäristönsä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tuonne Olkuoron reaktori sisältö on 86 tonnia, niin se vuotaa ulos 50 vuodessa. Eli nyt te olette ymmärtämään tätäkin asiaa, kun Posiva sanoi, että he loppuisivat ottaa ydinjätteen sadaksi tuhanneksi vuodeksi, niin se ymmärrätte se, että se on todellisuudessa 50 vuoden päässä siellä, siellä luolossa enää yhtikäs mitään. Kaikki kiahutetaan ja tuuletetaan taivaalle. Siellä on 1500 kilowatin puhalin esimerkiksi Posivan tunnelissa, vaan pelkästään puhaltamaan taivaan tuuli sitä ionisoitunutta plutoniumia. Yötä päivä tauotta koko ajan. Mitäs, miksi tuollaista tehdään? Jos No <laughs> ei ole paljon vaihtoehtoja, jos nimittäin se, eh, se neutroni vuo, mikä reaktorista vuotaa, niin sen T-puolittumisaika on 17 minuuttia tai 16 minuuttia, mitä sen lasketaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se on, seit- se on ollut ilmakehässä vapaana leijailevana ikään kuin sumumaisena ionikaasuna sen 16 minuuttia, niin sen jälkeen se räjähtää miljoona elektronivoltin beta-hajoamisella. Eli käytännössä äh, asea-atomi opetti näin, että jos esimerkiksi ydinvoimalla savupiipun se tuuletin sammutetaan, niin 17 minuutin jälkeen sieltä ydinvoimasta ei tule yhtään ihmistä hengissä. Niiden keuhko palaa, se kaasumuodostelma, mikä sinne tulee, se miljoona, ele- miljoona elektronivoltti, se ei kerro suora mitään, mutta mä voin sanoa, että jos me olemme tnt räjähdyspilven keskellä, niin se atomikohtainen energia on silloin 11 elektronivolttia. Ja nyt puhutaan miljoonasta elektronivoltista. Ymmärrät, että siellä alkaa tapahtumaan. Oletko sä Joditabletti-yrityksellä töissä? Auttaako tabletti oikeasti mitään? Ei. Se on aika se ainoa tarkoitus vaan, että se salpaa se sitä, että kun tulee radioaktiivista jodia, kato, niin se ei, se ei imeydy tavallaan, elimistö ei aktiivisesti imeytä sitä tänne meidän, sen takia meillä on esimerkiksi tälläkin hetkellä, niin jo, josohon pistetään jodisua, jodiin lisäys sitä varten. Meidän on kaikkien kilpirauha se koko ajan tukossa, kun meidän globaali taustasäteily on 60, siis, äh, 30-luvulta 15 kertaistunut näiden ydinvoimaloiden päästöiden takia. Ja esimerkiksi 62 tultaessa niin eh, ydinkokeet oli tuplannut se. Huomakka, vain tuplannut, niin tehtiin maailmanlaajuinen ydinsulkusopimus. Sanoit, että tilanne on niin katastrofaalinen, että nyt on äkkiä tehtävä jotakin. Nyt se on 15 kertaistunut ja, ja Stuki ei tee mitään muuta kuin muuttele näitä laskunormeja, millä, minkä mukaan se pimitetään koko ajan peitä. Stukista siis mä haluaisin puhua, että Stukki on tosi, tiedätkö, 5 yhteydessä... Joku sanoo, että koronamaskit auttaa siihenkin. <laughs> <laughs> Mutta siis mut, mut, mut siis tota, oota nyt mihin mä jäin. Hei, come on. <laughs> niin, e, tota Stukista. Mä, mä, mä huomannut, Stukissa on paljon korruptiota. Oot, mitä, sä, mit, mitä Stukissa on vikana? ootko huomannut jotain vikaa Stukissa? Mistä asioista ne valehtelee? Joo, sanotaan, että Stuki on tämmöinen automaatti, raha, raha sisään vilahtaa ja sielu se vilahtaa. Siis se, se, se on pelkkä pelleily. Siis ei, ei, Stuki on, mä olen niin monta vuosikymmentä tehnyt töitä Stukin kanssa, se on pelkkä tämmöinen kosmettinen maski, millä rauhoitetaan ihmisiä. Tuki ei tee ikä yhtään asiallista, niin kuin, eh, se ei koskaan puuttunut mihinkään tämmöisiin asioihin. Sieltä on, niin kuin, se on pelkkä eh, korru. Sanotaan nyt, että siellä on lahjavirkoja, mihin pääsee tämmöinen Petre Holk ja tämmöinen tietyn tyyppiset henkilöt. Palkkiovirkka, palkkiovirkkapaikka, mikä ainoa tehtävänä on sitten pumpata lahjusrahaa. Tämä on, niin kuin, on siis kaikki ydinvoima. Tiesitte sitä, että esimerkiksi Eevaritta Korhola ajoi muutama, joskus oliko se 2008, että lakipykälä, että silloin kun ruvettiin tutkimaan näitä rötöstelyjä, niin luotiin sellainen lakipykälä EU-sä läpi, että jos ydinvoimateollisuudessa tavataan lahjunta ja korruptiota, niin se ei ole, sitä ei saa tutkia. Se on poliisitutkinnan ulkopuolella, se on kuulemma maan tapa ja, ja, ja tuo, no niin, täysin hyväksytty. Se, se on irti näistä Eli heti kun poliisitutkinnassa havaitaan, että tämä menee ydinvoimateollisuuden, juu, tutkimus loppuu siihen. Ja Eeva-Ritta Korhola ajoi tämän lakipykälän läpi. Se Eeva, Eeva kuka? Eva Eeva kuka? E- Eeva-Ritta Korhola, se on se meppi, mikä se oli. Joo. Se on syyllinen. Sehän on kokoomuksessa. Joo. Laita kuva, laita kuva siitä, laita kuva siitä. Me, meidän pitää näyttää kaikille, kenestä me puhutaan. Laita joku, joku edustava kuva, niin kuin aina media tekee. Onko sitä? Ihan sama, laita joku kuva siitä. No ei löytynyt kuvaa. Joo, ja hän, hän mainosti sitä, että hän on tosiaan tämmöinen lakipykälä. Se, se, tuo noin, niin, eh, se, on, se on niin kuin suora. Mun täytyy, mun täytyy muuten, nyt kun tästä oli puhe tästä Teemu Vehkalasta näistä, niin näistä sponsorista, mä, mä sanon Olli Hakalan Katos, ketkä tuossa on yhdessä. Oli... Oho, Se on Soinin kanssa tässä yhdessä kuvassa. Aha. Ja, ja. Mielenkiintoista. <laughs> Niin, ja, ja, niin, mun, mun ja sitten... sanoa, että kun mä, kyse, mä kyselin näitä ennen kuin mä tulin tämän haastattelun, että tunne, millaisissa tunnelmissa täällä Eurajoen alueella ja, ja, ja Pori ja Raumaseudun, niin mun, työ, mun kaveri, niin, tämä Olli Hakala sanoi, että, juu, että sano, sano se sinne, että tuo, no, niin tämä psalmi 50.15, mikä kertoo tästä asiasta, että me ollaan, me ollaan niin vakavien ääressä tässä vaiheessa, että tässä siis ihan konkreettisesti Suomen kansa taistelee olemassaolostaan tällä hetkellä, tämä ydinvoimateollisuus. olette kuulleet olette kuullut esimerkiksi Kauhivaaran tilanteen tällä hetkellä. Sehän oli myös niin, ihan vitsi koko se projekti. Mikä sekin oli? Siellä pilattiin koko luonto vaan ja siellä oli presidenttiin myöten kaikki sotkeutunut siihen, ku, siihen juttuun. Tiedätkö siitä, mitä sä tiedät, kerros meille vähän Joo. talvivaarasta. Joo, siis <laughs> Talvivaaraa teki 3,5 miljardia tappiota ennen kuin sit, silloin, kun sitä niin kuin aloitettiin ajamaan sisälle ja talvivaarahan nyt sitten tämmöinen juttu, että nyt ruvetaan menemään vasta vähän niin näihin vakavempiin juttuihin. Antaa tulla, antaa tulla, sitä me ajetaan tässä. Joo, eli talvivaara, talvivaaran peruste on sitä ihmettä, että miksi sitä talvivaara ajetaan niin kuin kärmettä pyssyä, että vaikka se tekee jatkuvasti miljoonia, satojen miljoonia, miljardien tappiota, niin sitä ajetaan koko ajan sisällä. 2005 tehtiin semmoinen salainen äh, äh, muutos, siihen mennessä oli se, että kuka polttaa urania plutoniumiksi jätteeksi, moksijätteeksi, niin on vasta, vastuullinen siitä sen loppusijoituksesta. Mutta 2005 Suomen pyyröstä, pyynnöstä se lakipykälä muutettiin sillä, että se maa, kuka tuottaa neitsellistä urania polttoon, niin on velvollinen vastaanottamaan siitä muodostuneet ydinjätteet omaan maahansa käsittelyyn. Ja nyt tullaan tähän liikkeelle Ymmärrätte, Suome, Suomessa Talvivaaran Euroopan ainuva toimija aktiivinen uranjalostamo, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että e, nyt esimerkiksi presidentti Niinistö, sitä on siis suoraan tuolla Keski-Euroopassa Posima mainostanut, että Posimalla on maailman ainoa loppusijoituspaikka ydinjätteelle, ja Suomessa toimii Euroopan ainuva toimiva urani, uranikaivulaitos, Suomi on valmis vastaanottamaan kaikki maailman ydinjätteet Euroopasta, maailmasta, tuolta mistä vaan, koska kerran se laki sanoi, että se kuka tuottaa, niin se vastaanottaa. No nyt ruvetaan pääsemään tähän pointtiin. Yeah. <laughs> Eli nyt TV on tämmöinen suunnitelma. Mä puhelin TV on tämä Pertti Simola, mikä oli TV on pääjohtajan kanssa, niin sanoi, hän sanoi suoraan, että nyt 2008 ongelman takia, jos ei viitteen vuoteen saada projektia eteenpäin, niin Euroopan ydinvoimalat loppuu uranin puutteeseen. Nyt Suomi kehitti tämmöisen automaati, että Suomi rupeaa vastaanottamaan Eurajoen Olkiluoroalueelle, Pyhäjoelle ja Lovisa. Se sanoi, että kolme tämmöistä tukikohtaa, Olkiluoto on niistä tärkeä. Niin e, tänne tehdään 100 000 hehtaaria kokoinen ydinjätteen jälleenkäsittelylaitos – nyt esimerkiksi Lakarin alueelle niin TV on jo tehnyt valtavat logistiikkakeskukset. Siinä on tullut sen firma muun muassa, mikä on nimeltänsä Delete. Hei, on... hei, nyt, nyt mun on pakko keskeyttää. Mä fact-checkasin tämän, tämän ydinvoimajutun tämän. täällä on kohta. Voit näyttää sen, nä- joo, mä laitan sen tuohon. Eli meillä, täällä, meillä, meillä, on, meillä on laki täällä, joka sanoo, että ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena, on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. Eli se on totta, eli ne pitää palauttaa tänne muualta Euroopasta. Tässä on näitä lisää näitä kohtia, mutta sieltä voi jokainen käydä itse katsomassa. Ei puhu Arto Lauri huuhaata mm. tässäkään asiassa. Joo, jatka vaan. Joo. Joo, ja nyt on sitten tosiaan, niin on, nyt on tarkoitus sitten tehdä tämmöinen 100 000 hehtaaria kokoinen ydinjätteen jälleenkäsittelylaitos. Se on muuten Fransoi Mitterrand Mauno Koivisto tehnyt tämä diili jo 86. Mauno Koivisto annoi koko Suomen maa-alueen täysin arevan käyttöön, että hakekaa kaikki urani, mitä täältä löytyy, ja rupeakaa kaivamaan. Ja <clears throat> nyt on sitten seuraava vaihe, mitä ne on suunnittelemassa, niin nyt äh, Lakarialueella on tosiaan jo, siinä on pistetty tämä Delete ja sitten siellä on TV on tämä logistiikkakeskus. Ja nyt TVO tarvitsee sitten tämä maahantuonti sataman. TVOlla on siellä Olkiluodossa jo kaksi isoa satamaa, mutta nyt se ei riitä se kapasiteetti. Nyt TVO on vyöryttämässä seuraavassa vaiheessa Rauman sataman käyttöönsä. Eli tämä Lakarin logistiikkakeskus rupeaa vastaanottamaan Euroopasta tuotua ydinjätettä tänne Orkiluoron alueelle, Eurajoen alueelle, ja se alue on niin iso, se 100 000 hehtaaria, se on käytännössä koko Eurajoen kunnan pinta-ala. Niin nyt ne haluaa sitten mä kävin tuossa aamupäivällä mittamassa, niin nyt TV on tämmöinen hanke, että sieltä on tulossa, siis TV on rupeaa pumppaamaan tätä ydinjätettä, nestemäistä ydinjätettä, niin se pumppaa putkistolla, se on neljä metriä syvää valtavan kauhi kaivanto, se, se tuoraan 25 kilometriä, siis se tehdään sitten 90 asteen kulma, se tuodaan 14 kilometriä tämän sisämaahan päin, ja sitten se tekee 90 asteen kulma, ja kui ollakaan, niin se jäte, mikä sieltä pumpataan, tulee Rauman makeavesikanavaa pitkin, tulee Raumalle, ja se jäte käsitellään sitten Rauman tuolla jätevesilaitoksessa. TV on tuhonnut tällä ydinjätteellä jo ainakin kaksi toimivaa jätelaitosta. Ne on hajonnut ja räjähtänyt. Tämä viimeinenkin on vissi viisi kertaa korjattu. Sitten ne yrittivät tehdä semmoista systeemiä, että siellä oli F-rakennuksen katolle pistettiin semmoiset keittimöt, siis eh, kiehotuslaitokset. Molemmitten ykkös- ja kakkoslaitokset katolle pistettiin, missä ruvettiin tätä nestemäistä ydinjätettä kaasuttamaan suora taivaalle. Mutta sen kävi silloin siinä hommassa, että ne pannut, vaikka ne olisi mistään nikkelistä tai titanista tai mistä vaan tehty, niin ne pannut kaikki aina hajos ja syöpivä puhki, koska ei radio aktiivinen massa missään pysy. Se tuhosi se alusta. Ja nyt on ainoa vaihtoehto sitten, että nyt täytyy ruveta tuomaan sitä ydinjätettä. Ja kuvitelkaa siis se linja voisi mennä suora 10 kilometrin lenkki suora merta pitkin, mutta ei. Se tuodaan se 25 kilometriä, se kiertää tämän koko Eurajoen alueen läpi meikäläisen tonttihin tuossa muutama sarametrin niin päästä tehdä se mutka tuohon noin, ja siitä se syötetään tuohon raumalaisten makeavesikanavaan, tai siis, siis makeavesikanavaan, mistä, mistä, mi, ja, ja, ja niillä on nyt sitten semmoinen tarkoitus, että, että tässä vaiheessa sitten se, kun se maksaa kymmeniä miljoonia se hanke, niin TV ei anna pennihyrrä siihen rahaa, vaan se kaikki revitään kunnalta. TV vaatii kunnan maksamaan se, ja kunta joutuu maksattamaan sen linjavero sillä, että paikallisia että viisinkertainen vesimaksu. Viisinkertainen vesimaksu, me maksetaan siitä me kaikki kuntalaiset, että me saadaan se TVO-jäteputki kulkemaan tämä koko kunnan läpi. Ja siinä on tarkoitus, että nyt kun ne al- al- alkavat tämän painostuksen, niin TVO haluaa tosiaan tyhjentää koko tämä Eurojon keskeisimmän alueen, nämä kaikki kylät tyhjiksi, että saada se ydinjätevarasto. Ja se oli tosiaan Pertti Simola, se oli joku 2000, no se oli 2008. Pertti, kun hän Google, Pertti Simola. Joo, siis se, se oli mun aika TV on pääjohtaja. Me tehdään nyt tämmöinen häpeä seinä koko ajan täällä. <laughs> Joo. Halutaan kaikki. Joo, 2008 TV on toimitusjohtaja vaihtuu ja Joo. toimitusjohtaja Pertti Simola siirtyy Pohjolan voima Oyn varatoimitusjohtajaksi. Onko Kyllä. Ja, ja se, miksi hän joutui lähtemään pois, se oli sen takia, kun hän paljasti mulle näissä YVA-tilaisuuksissa näitä juttuja. Se on mun entinen pomo. Ja mä toin näitä julkisuutta, niin kahdessa viikossa kaveri annettiin kenkään. Ota, ota, ota, ota iso kuva siitä, ota iso kuva siitä. Kato sitä! <laughs> Onks toi? kato sitä. no niin, menepäs pois siitä. <laughs> Joo. siis, siis, äh, siis se kertoo sitä, siis kuvitetaan, hän oli TVOn pääjohtaja, kun hän meni lipsauttamaan tämmöisiä hankesuunnitelmia, mitä heillä on menossa. Ja mä toinen niin välittömästi kenkä kaverille, vaikka oli pomo. Se on niin armoton se ympäristö, koska se on suora militaarialaisuudessa tämä systeemi. Ja siihen heitettiin iso kasa näitä muitakin pomoja, mitä mulla oli. Käytännössä mä olen niitä pomoja menettänyt silloinkin, niitä meni ihan se on vissiin tusina verran, kun se heitettiin niitä ulos. Ja ihan vaan sen takia, että näitä tietoja ei olisi saanut vuotta ulos. Ja näin, huomakka nyt, Nämä on 86 Mauno Koivisto François Mitterrand sopimuksessa tehty. Nämä on niitä suoraan näitä Illuminati-sopimuksia, mikä, minkä mukaan siis koko Suomen alue on varattu uranin tuotanto ydinvoimateollisuuden jätteiden jä, käyttöön ja jälleenkäsittelysysteemiin. Ja se koko bisnes pyöri sillä pohjalla, että koko Suomi, niin kuin kansa Eh, siellä on jopa näin hurja että esimerkiksi tiedätte Helsinki ympäri Uusimaa, niin siinä on 5000 neliökilometrin kokoinen alue, varsinkin siinä Itä-Uusimaa. Niin siellä on tehty pitkä, jo 50-luvulta lähtien tutkimuksia, siinä on Suomen tärkeimmät uranikeskittymät. Ja Koivisto aloitti tätä systeemiä, siellä on Enossa ja onko se, mikä se on siinä Porvoa lähettyvillä, siinä on ollut niitä uranikaivoksia jo. Eli nyt on tarkoitus tehdä sillä että Helsinki ympärille luodaan muutaman kilometrin suojavyöhyke koko Uusimaa alue sinne ihan Karjalla asti. Koivisto pisti muuten kansanäänestyksessä, että Karjalan kannaskin voidaan muuttaa uranikaivoksessa, mutta Venäjän kansa oli sen verran fiksu, että se silloin Jeltsinin aika niin sanoi, että ei kiitos, 76 prosenttia kieltä, kieltäytyi tästä hommasta. Ja sitten, sitä ei Koivisto antanut Venäjälle koskaan anteeksi, että hänellä olisi ollut hyvät hankkeet, se on, se on suora nyt esimerkiksi tällä hetkellä koko Lapilääni, siis kuvitelkaa, koko Lapilääni, jonka on varattu pelkästään uranin <clears throat> Inari alapuolelle pistetään esimerkiksi, on varattu 10 000 neliökilometrin kokoinen kaivosalue. Pelkästään ura tankavaaraan, kultakentät että kaikki tyhjennetään tämä edestä pois. Siis kuka näitä sopimuksia tekee, jos me ollaan ainoa tuottajamaa, niin mehän pitäisi saada kunnon hillot tästä ja kunnon rahat. Että nyt, mutta se on niin kuin Suomi aina, että, että täällä muut saa kaivaa meidän, meidän kaikki jutut, jotka ulkomaalaiset toimet. Mä en ole ikinä kuullut mistään maasta, joka antaa jonkun vaan kaivaa meidän kullat ja uraanit ja kaikki. Toi pitäisi kansallistaa toi kaivostoiminta ja heittää täältä kaikki mäkeen noin mun mielestä. No totta noin, varmaan mielestä. Niin kuin, että mikä tämä on, tässä on ihan selvä kyse jostain korruptiosta, eihän tuolla ole mitään muuta järkeä tuollaiselle jutulle. Mä kysyin joskus joltain, niin selitys oli, että ei meillä ole ammattitaitoa kaivaa kultaa. I, niin, ei varmasti, joo. <laughs> Ei joo. meillä on vaan muutama tyyppi, joka kaivaa olematonta Lapin kultaa, eikö se ole näin? Olette tietoisi siis, tämä Anneli Nikula sanoi tämä systeemi, eli nyt niillä on tarkoitus tehdä sillä lailla, että kun Suomeen ei saatu uranin kaipaa, siis Areva hylkäsi näistä Mauno Koivisto antamista uranikaivosalueista 95 prosenttia ja sanoi, että niissä on liian pienen pitoisuuden, ei kannata kaivaa. Ja sen jälkeen ne alueet, mitä jäi jäljelle, niin ne annettiin venäläisille ja sanottiin, että vapaa kaivu. Ja sitten kun nämä Lappi, äh, Lappi, Lappi porukka rupesi niin vastustamaan, että he menevät ilma- tai kivääritten kanssa vastustamaan sitä hanketta, niin, tuo, no, niin sanottiin, että ei mitään, oteta aseet pois. Muistatteko, suomalaisilta otettiin aseita pois oikein valtavat määrät. Se oli ihan sitä varten, kun ne olivat sanoneet, että jos täällä näitä Arevan uranikaivoja alkaa esiintymään, niin he ampu, ampu niitä. Niin poliisit annettiin määrässä kaikki aseet pois. Ja nyt on, nyt on esimerkiksi tällä hetkellä, niin huomaatte, että talvivarasta ei tule enää mitään tietoja. Se kaveri, ei tule, joo. joo. Ja huomaatte, Pyhäjoki, Pyhäjoki on taas sitten tuo noin niin venäläinen merisotatukikohta. Sillä ei ole taas mitään tekemistä niin varsinaisen ydinvoiman kanssa sinänsä, vaan se on taas tämmöinen kosmettinen systeemi. Eli Niinistö on antanut venäläisille vapaan oikeuden, että että kun sota syttyy, niin saa tulla se Lapi ylitte, Siinä tehdään maanteita ja muita kaikkia. Eli se on, siellä on sukellusvenetukikohtia kaivetaan niitä uria ja systeemeitä sinne. Ja sehän on suora semmoinen hanke vielä, missä venäläiset on pysyvästi. Siis venäläiset ei koskaan lähte pois pyhä, Pyhäjoen hankkeesta, eli se on suora myönnetty, vähän samalla niin kuin Hankoniemi oli aikana silloin, niin ne mer- sotatukikohta. Teemu Vehkala sanoi, että Ahvenanmaan alla on öljyä. Joo, joo, pitää paikka. Joo, täällä joku sanoo, Junnu ei ikinä kuulu Afrikassa, mä tarkoitan niin kuin länsimaita. Et en mä tiedä, onko mitään muut länsimaita, mistä niin kuin tolle, no, no, <laughs> tää on hyvä esimerkki. Afrikassa otetaan kansalta <laughs> mineraalit pois ulkomaisten toimesta ja Suomessa. <laughs> Okei, kuuntele, entä Irani? Mitä Iranin tämä uraani-homma on? Tiedätkö yhtään sitten kun mä itse iranilainen? Onko sulla mitään tietoa? Ai, iranilainen. Joo, Joo. Slimmillä on sata prossaa. Joo, Siis tuo Irani on semmoinen maa, missä tuo, no, niin, sehän pistettiin saartohon silloin aikana tästä uranihommista, ja sehän tekee niin kuin vähän omaa sävellystä. Ja nyt iranilaiset on kehittänyt niin paljon tätä ydinvoimatekniikkaa. Esimerkiksi äh, länsimaisissa reaktorissa ei pystytä reaktoria vaihtamaan lainkaan. Se on tekninen mahdottomuus. Mutta iranilaiset kehittivät sen ovella sen äh, koottavan reaktoriversio, missä pystytään käyvä reaktori korjaamaan ja uudistamaan. Eli iranilaiset rupesivat kehittämään semmoista tekniikkaa tähän ydinvoimateollisuuteen. Siis kuvitelkaa, 54 tehtiin semmoinen lakipykälä, että ydinvoiman kehittäminen, jälleen kehittäminen on ankarasti kielletty. Ja sen takia Irani onnistui tekemään tämmöisiä uudistuksia ja muutoksia tähän systeemiin. Länsimaat oli aivan panikissa, että eihän tämä, ei tämmöinen käy päinsä, että ruvetaan kehittämään ja edistämään ydinvoimatekniikkaa. Ja nehän suutui aivan silmittömästi, että Irani täytyy pannata ulos, että tämä tekniikka leviää tänne länsimaat. Koska kerran, jos tämä leviäisi tämmöinen parannettu ydinvoimalatekniikkaa niin kuin länsimaiden käyttö edes jossain mielessä, niin nämä vanhat reaktorit tahtisivat purkaa. Mutta ne on kaikki energianegatiivisia ja kannattamattomia riippumattomia, niin tehtiin 54 lakipykälä, että ydinvoiman kehittäminen on totaalisesti kaikkialla maailmassa kielletty. Ja sen takia Pohjois-Korea, Iran ja nämä muutamat maat, mikä on edelleen kehittämässä tätä ydinvoimaa, niin länsimaa pelkää sitä, että jos, jos ne tekniset uudistukset tulevat ja länsimaiden tietoon yleisesti, niin tämä ruvetaan vaatimaan parannusta näihin olemassa oleviin ydinvoimalan pykäliin. Sen takia Mossatkin on yrittänyt hakkeroida ja on hakkeroinut. Niin, mähän muistan juttuja, silloin, ja, kun kuollut mä, niitä. Mä olin f silloin töissä, niin mehän analysoitiin silloin siellä Labras ekana se Stuxnet, ah, Stuxnetti, joka oli just Mossadin operaatio näitä iranilaisia reaktoreita vastaan. Ja mä muistan meitä, että mikä tämä on, että asentaa ajureita, niin kuin rootkitit ja kaikki sinne. Ja, ja sitten niin kuin, <laughs> se oli aika kova juttu. Ei me sitä sen enempää, sitten ei me tajuttu silloin, että Mä mietin, että tämä on niin monimutkainen, että, mistä tässä on kyse, mutta kun mä, tiedätkö, niin kun mä olin shiftissä, eli mä, mulla tuli koko ajan viruksia, mun piti koko ajan katsoa niitä, niin eihän siinä kerkeä silleen sit keskittyä. että mä kirjoitin ah. siitä joku pikkuartikkeli. Ja löytyy itse asiassa varmaan no vielä f blogista, ja voisi <laughs> katsoa. Täällä on kaksi, kaksi. <laughs> Tää, tää, tota, Joo. Junno, Junno kyllä. Ja, ja siis en, en, en, mä, en mä tätä tällä tarkoita, että ydinvoima on, siis niin kuin Einstein sanoi, että ydinvoima tappaa käyttäjänsä sataprosenttiseen varmasti, eli Mä voin antaa vielä yhden esimerkin tässä ydinvoiman luonteessa, miksi se on niin mahdoton se ydinvoima. Siis ajatelkaa nyt, että esimerkiksi meidän kudoksien hiilisidoksen atomin tuhoamiseen vaaditaan energiaa 11 elektronivolttia. Ja nyt esimerkiksi tämmöinen halkeava uraani, sen energia on 200 miljoonaa elektronivolttia. Eli yksi halkeava uraani pystyy tuhoamaan meidän kudoksesta 20 miljoonaa solua. Yksi ainuva halke. Eli nyt te alatte mm. ymmärtämään, että se ei pysy missään kuosissa eikä missään purkissa. Eli itse ainer, se käyttäytyy, ydinvoima käyttäytyy vähän samalla, jos te heittäisitte ja kuulia tonne verkkoon. Siis aine itsessään ei kestä mitään näitä voimia, mitä ydinvoimassa vapautuu. Ja kuvitelkaa, että kolme prosenttia siellä on jopa antiainen kaltaisia aineita, mikä läpäisee kaikki tunnetut materiaalit, mitä on olemassa. Siis se kiahuttaa kaiken ympäriltä, se ei jätä mitään ehjäksi. Sen eh, pistevoima on niin järkyttävä suuri, se voima. Tässä on tämä artikkeli uh-huh. nyt, tämä lukeekin, on Hyppönen kirjoittanut, When we found Stuxnet in June 2010 we didn't know what we were facing. It was abnormally large, it had zero day exploits in it, and it was hiding in plain sight, quite different from other malware we were seeing. Yeah. Toi oli joo kova. Ajattelee, että ne, ne teki, siis mä voin sanoa, tota, että tuollaisia nolla day exploitteja, eli mitkä on sellaisia, että sä pääset murtautumaan vaikka nyt ti- meidän uusimpaa Windowsia, niin niistä maksetaan 100 000-miljoona euroa. Iso business. Se on iso business, se on ihan järkyttävä business, Sen takia tota, että jos sä saat tällaisia käsiä, niin että ne on uhrannut monta sellaista tuohon hyökkäykseen, niin se tarkoittaa, että on ollut on isot rahat ollut yeah. kyseessä. Että että yksi kaveri tekee tuolla vähän Keski-Euroopassa noille <laughs> Mossadille ja DODlle just tuollaisia hommia sellaisessa konsultaatiofirmassa, niin se just puhu noista, että, että he maksaa yleensä bitcoinilla noin noi, tota. Se pyysi mua joskus viisi vuotta sitten sellaiseksi välittäjäksi, että mulla olisi siirrytty, niin, ja sitten mä olisin, jos mä saatsin, joo, että en mä näihin juttuihin lähde. Että, joo, että ne on liian vaarallisia tuollaiset ydinbisnekset ja kaikki tällaiset niin kuin hakkerointibisnekset, kun siinä on kaikki, siinä on kun Amerikan valtio tai Mossad mukana, niin sä tiedät, että hyvin ei käy. Et tietääkö Arto Lauri tästä ö, ohjussuunnittelijasta, mikä Belgiassa teki näitä ohjuksia, ootko siitä lukenut joskus? Ja sitten <clears throat> hän lähti Ää, Irakia vähän. Belgiassa oli tällainen ö, joskus joskus, en mä muista minä vuonna, mutta se teki ohjuksia ja sitten se lähti auttaa Irakiin, niin <clears throat> se oi, se kuoli sen asunnoessa. Joku tappoi sen, kukaan ei tiedä ah, kuka. No, mä etin tonkin no, artikkelin. No, Mä, mä voin esimerkiksi sanoa tämän hyvä esimerkki, miten niitä kohdeltiin. Niin, <clears throat> Iranista, Iranista tuli niitä venäläisiä ydinfysiikan erikoismiehiä. Niitä tuli 52 kappaletta lentokoneella, lentokoneella tuonne Venäjälle takaisin. Ja Putin oli kysynyt niiltä kavereilta aikaisemmin, että haluatte ruveta kehittämään tätä, tätä MOX-pohjasta, tätä plutoniumtaloussysteemiä. Ne olivat sanoneet, että ei missään tapauksessa he ei tekemään. Se on tuhannen kertaa vaarallisempaa kuin tämä ydinvoimateollisuus, siis uraaniperustainen ydinvoimateollisuus. Että he ei pysty tekemään sitä järkeviä laitteita. No ne on niin vaarallisia ja epävakaan palaa. Putin päätti siltä seisomalta, että kun se lentokone laskeutui sinne, mä en muista Piatari, vaan ne kaikki kaverit tapettiin ja Putinin määräyksistä. Ja siinä annettiin suora sitten sen jälkeen näille nuorille kaverille, että rupeatte kehittämään tätä, äh, tätä Putinin taloutta, niin pojat yllättäen kaikki sanoivat, että juu, juu, ilman muuta, ilman muuta, että kyllä se käy päinsä. Eli näin rankkaa ja näin raakaa se järjestelmä on tässä ydinvoimateollisuudessa. Siellä ei ihmisenkin paina, eikä oppi, oppiarvot, eikä, niin. eikä eh, niin kuin sanotaan, meritit yhtikäs mitään. Joo, tässä on tämä artikkeli. On näin julmas, justiinsa tästä kaverista. Eli tällainen kaveri kuin Gerald Bull, ja se oli viisas mies, se teki tota, omia ohjuksia ja osas vaikka mitä hommia, niin kuin Space ja sun muuta. Ja sitten se vaan, kun se Support to Iraq rupesi tota Irakia auttamaan, niin öö, sitten sitä uhkailtiin ja sille lähettiin varoituksia, että, että nyt loppuu tällainen projekti, että, että tällaista ei katella. Ja sitten 22. maaliskuuta 1990, niin sitä ammuttiin sitten viisi kertaa päähän vierestä, tota, kun se oli, tota, mitä se oli, tuo oli lähestymässä hänen kotioviaan, niin pau, pau, pau, pau, ja siihen Ihan jäi ukko. Päälle, niin. Joo, että enää tehnytkään sitten, kato tässä, se oli Supergani Irakille tekemässä, jonka nimi oli Big Babylon, just tällainen tuommoinen pyöreä. Mutta tollaisia sattumia tapahtuu ihmeellisiä juttuja näissä bisneksissä. Että. Joo. Joo, mä, mä voin nyt sen verran sitten sit ottaa hiukan esimerkiksi, niin <clears throat> te olette huomannut, kuinka valtavasti esimerkiksi tällä hetkellä hyökätään aurinkovoimaa, tuuli, varsinkin tuulivoimaa vastaan hyökätään näiden saksalaisten käyttämme ekovoimaloversiota. Mulla on esimerkiksi tuossa kulman takana, niin mulla on 10 kilowattia aurinkopaneeli, niin TVO on nyt kolmatta vuotta putkeheni riitauttanut sitä asiaa. Mulla on tälläkin hetkellä siitä purkupäätös, siis kunnan julistama purkupäätös voimassa. Ja Mä voin nyt antaa tästä esimerkkiä. Tai puhutaan esimerkiksi tuulivoimalla, että Euroopan kunta joudut tekemään esimerkiksi näiden päätökset, että täällä ei saa, ei saa lainkaan rakentaa tuulivoimaloita. Siis se annettiin niin mahdottomaksi pykälä, ja täällä jopa purettiin jälkeen, kun se päätös tehtiin. Ja te olette kuullut tätä juttua, kun puhella, että esimerkiksi juu, tuulivoimalla ei voi rakentaa, kun ne tappaa lintuja. Joo, ja että siinä tulee hirveä mekkala viereisille asujille ja kaikkea tällaista, joo. Joo. Niin sitten teki BirdLife niin teki tämmöisen tutkimuksia ja totesi, oliko se ne kolmatta, kolmisen vuotta ne tutkivat sitä, että näissä suomalaisissa tuulivoimassa sen todettiin, että kun ei tahto saada materiaalia lainkaan, niin todettiin vaan, että yksi lintu kuolee vuodessa tuulivoimalla kohde. Mutta arvakaas kuinka paljon tuhoaa ydinvoimalla. Joo. siis yksi lintu vuodessa. On se kyllä vähän liikaa nyt, hei kamo. 5G on kuollut enemmän. Joo, no sitten TVO. TVO, niin mä olen ollut katsomassa, kato siellä, kun siellä otetaan siis tuommoinen tavallinen reaktori, niin se ottaa 30 000 litraa vettä sekunnissa sisälle siellä timukanavasta. Ja se on aivan, se on, siis siinä on niin luokkaa kokemäen kokoinen koski, kun se vetäisi sisällensä sitä vettä. Ja siinä tulee mukana, siinä tulee kaikki, sanotaan purjeveneestä, luku, purjeveneestä lukien kaikki sisälle, siinä tulee valtavia määriä kaloja, silakoita, lohta, taimenta. Siis sinne ydinreaktoriin? Siis äh, se on se jäähdytysvesijärjestelmä. No hyy, siis... mitä helvettiä. <laughs> <laughs> no, siitä tehtiin sitten tutkimus, että kato, siellä on sitten, se, ne menee, se vesi menee sitten sentin paksu sitten tuupeitte läpi se, se koko se vesi, mikä tulee siis sisälle. Siis kuvitelkaa, 30 000 litraa sekunnissa, kaksi laitosta rinnakkain, jos on 60 000 litraa, sitten kun siihen tulee olkoita kolmannen, niin sitten se vielä tuplantuu se määrä. No, tämmöisiä määriä menee läpi, että siis jo tuommoinen kesävirtama 30 000 kuutiota, siis 30 kuutiota sekunnissa se virtama. Ja <clears throat> nyt kun se tulee siis sisälle, niin siellä on semmoisia valtavan kauheita semmoisia silppureita. Se pistää kaiken elävä organismi, mikä sinne tulee sisälle, niin silput semmoiseksi mätitahnaksi. Ja se pumpataan sieltä mäke, mäkeen vaan suorasia systeemissä. Ja tutkittiin, että jokainen reaktori, käyvä reaktori tuhoaa 24 000 kiloa kalaa vuosittain. Ja on no pääasiassa tämmöisiä pieniä kalanpoikasia, siis tämä on per laitos. Tämähän on ja, ihan sairasta puuhaa. Kyllä, kyllä. Ja mä olen esimerkiksi ollut näkemässä keväisin, kun sieltä tuli sitä kutukalaa, niin se kaikki dumpatti suorasi purkukanavalle. Niin siellä oli semmoisia tilanteita, että se purkukanava oli silmän kantamattomin täynnä kuolleita kaloja. Siellä oli hauki ahventa, sitä silppua, silakkaa, vaikka kuinka paljon. Ja sitten kun tuo noin, niin <clears throat> sitten mä tein numero, mä rupesin sanoa, että on tämä aivan käsittämätöntä. Siellä on nyt eh, Selkämeren kalakannasta, siis Selkämeren 250 kilometriä leveä alue, niin sieltä on kalakannasta hävinnyt 98 prosenttia tällä prosessilla. Sieltä on määritelty kaikki kalakannat, niin ne on niin kuin punaisella. Ja nyt kun sitten tuli juttua, mä sanoisin tästä kalasysteemistä, niin nyt ne ajaa ekokemihin, tai tuonne, oliko se Riihimäen ongelmajätelaitos, että kaikki se radioaktiiviset kalat, mitä se tulee, sitä moskakato, ettei sitä näe se murskataan tänäkin päivänä samaa tahtia, ja nyt kun OK3 käynnistys, ja se murskausnopeus tuplantui vielä. Ja koko ajan no, puhutaan tästä yhdestä linnusta. Siis julkisesti joku he, <laughs> siis nämä ydinlopparit on puheleva, niin ne puheleva vaan tästä yhdestä murskatusta linnusta, ja rinnalla tehdään tämmöistä tuhoa. Ja mm. ajatelkaa, että joku niin. Jasper Pääkkönen tulee tänne puhumaan kato sitä, että nämä vesivoimalat, kun ne tuhoaa, niissä on tai kaikki tämmöistä, niin hän pitää iso numero. Mä olen vähän yrittänyt sanoa että Jasper, Jasper Pääkköselle, että yritäisi nyt poika ottaa vähän selviä, että mitä siellä merellis, peressä todellisuudessa No mutta kyllähän me nyt tietää, mitä ne oli näyttelijöille ja artisteille sun muulle annetaan, että ne vähän loppaa mitä asiaa milloinkin halutaan. Ja mun pitää sanoa, että kiitos Mirba 5 euron lahjoituksesta, hyvää settiä. Mitä energiatuotantomuotoa Arto kannattaa? Kysymysmerkki. Tuossa oli aikaisemmin joku lahjoitus, mutta se me ehti mennä ohi kaiken Aha, tämän keskellä. Okay. Ja Eh, se kohta tuossa? Tuossa täällä on myös Herra Metso 549, kiitos. Miksi sit, siis sitä uraania kaivetaan koko Suomen alueelta, jos sitä saatava hyöty energiantuotannossa on olematon? Oli toinen kysymys. Joo, se oli, oli ne. Joo, siis, äh, siis äh, se, on, se on ensinnäkin, se, sitä kaivetaan vaan sen takia, että se 45 se Venäjän sopimus pakottaa Suomen tuottamaan ydinase plutoniumi. Plutoniumi ei saada grammaakaan mistään muuhalta, kuin polttamalla se reaktori. Urani 238 ottaa neutroni ja sitten muuttuu plutonium 239. Niin ydinvoimalla ainoa tehtävänä on tuottaa aseplutoniumia. Ei, sillä ei ole mitään tekemistä energiatuotannon kanssa. Niin kuin mä sanoin, siis on 2008 lähtien ollut energialoinen jo ihan niin kuin pysyvästenkin. Ja sitäkin, sitäkin ennen sanot ja asiaatomi opetti, että ydinvoimalla ei koskaan tuota edes sitä energiamäärää, mitä se rakentamiseen menee. Ei koskaan. Ja esimerkiksi 70-luvulla, muistatte energiakriisi 73? Tämä on suuri kusetus. Niin, tämä on ihan järkyttävä kusetus. 73, muistatteko, tuli tämä öljykriisi, tai te olette niin nuoria, mutta ei, ei, muistan. Tietääkö nämä isoit päättäjät näistä asioista vai, vai ei tiedä? Tietä, tietä. Aivan kaikki tietää. No, ei, miksi? ei, näin ei ole mitään. Siis meitä me... on 5000 tämmöistä Mi- kaveria. Miksi, me miks meillä ei voida kertoa totuutta ja sanoa, että me nyt jouduttiin tekemään tällainen huono diili silloin 50-luvulla, että, että ei voi mitään ja että tässä on nämä faktat. Että miksi tätä niin kuin salaillaan tätä asiaa, että hävetääkö sitä vai mistä se johtuu? Niin kuin? Ää, siinä on, ei, ei, ei, kun se on siis, me olla, Suomi on käytännössä, niin kuin Japani. Japani on Amerikan miehittämä maa tänäkin päivänä. Japani tekee juuri mitä Amerikka käskee. Suomi on Venäjä miehittämä maa. Suomi tekee juuri mitä Venäjä käskee. Saksa, oli, Saksa on taas, Itä-Saksa oli aikana, niin se oli Venäjä mehittämä maa ja Länsi-Saksa oli taas, se on tänäkin päivänä Amerikan miehittävä maa. Ei niillä ole mitään omaa hallintokoneistoa, vaan kaikki määrätään miehittäjävaltiolta. Ja tämä on tosiaan 45 lähtien, tämä lyötti lukko tämä systeemi, että kaikki mitä Suomessa tehdään, niin kaikki nämä, nämä täytyy kysyä aina Venäjältä. Kaikki. Okei, okay. joo mä tiedän sen, että kun mä oon noiden Japanissa tehnyt liiketoimintaa, siellä on niitä vaikutusvaltaisia, niitä, siellä on semmoinen porras, sanotaan legendaportaaksi, mun on siellä ystäviä, eli ni, niihin kuuluu esimerkiksi Super Mario luoja ja, ja niin kuin tällaiset niin kuin yli, no en mä tiedä mikä voisi olla Suomessa sama, mutta niin kuin nehän sanoi justiinsa, että ei heillä ole mitään edes armeijaa, että, että Amerikka hoitaa kaiken sen maanpuolustuksen heidän puolestaan. Ja, mutta tosta mä en tiedä, että miten Kyllä. ne ottaa käskyjä, mutta ton mä tiedän, että, että Amerikka hoitaa Japanin puolustuksen täyde, täysin Kyllä. melkein. Joo. Se on, just, se on juuri siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Saksa joutuu luovuttamaan, niin että et Saksa ei ole, eihän Saksassa ole kunnon hallintoa, eikä Saksassa ole arme, oikeutta pitää armeija. Japani on ihan samanlainen tilanne. Suomessa on aivan vastaava tilanne, vaikka sitä virallisesti sanota. Ja se on mielenkiintoista, silloin 45 sopimuksessa niin Suomi sanoi, että siellä oli eh, Kekkonen ja Paasikivi tekemässä näitä diilejä, sanoi, että ei he voi tuottaa tätä plutoniumia. Mutta se sanoi, se, Stalini sanoi silloin, että ei se mitään, että kyllä Ruotsikin siinä mukana on, että pistetään Ruotsikin ottamaan mukaan tähän sotakorvaussysteemiin. Sen takia Aseatomin laitokset on kaikki ruotsalaisten hommamia. Eli Tämä Olof Palme kehitteli oma, ihan omaansa ydinaseteollisuutta ja Suomi on niin kuin, osana sitä järjestelmää ja sen takia Suomi toimittaa näitä ydinasemateriaaleja. Se on, se on ihan pelkästään vain Ahaa, eli me tehtiin sotakorvaussopimus siitä, että me luovutetaan ydinasetta, että me saadaan olla nyt sitten ja. rauhassa. Ja täällä joku sanoi, että herra Metso lähetti taas 549 sanoi, mitä isäntä Venäjä sanoo, jos Suomi liukuu osaksi EU-liittovaltiota? Et mitäs nyt kun me ollaan siis menossa se... EU-hun, niin onko niillä mitään sanottavaa siihen, jos me ollaan Venäjän käskyn alla tai tolleen? Niin kuin? No kun Areva on kanssa Venäjä. Siis Ranskan ydinvoimateollisuus 100 prosenttia Venäjä omistuksessa. Ei se, <laughs> ei Aa, se ei, nyt mä alan tajuun, niin kuin, eli silloin kun Venäjä vallotti koko Keski-Euroopan, niin ne piti siellä niin kuin vielä valtaa yllä. Kyllä. Joo, joo. Tämähän. Mm. Ja sitten kolme euroa lahjoitti Impivaara, Tupe, Kai Ykikoski, katsokaa. En mä tiedä mikä se on. Äh, Mutta no aha, nyt eli mä... nyt mä alan niinku rakentaa vähän tätä kuvaa mun päässä silleen, että, et historia, mitä meillä on kerrottu, niin ei olekaan nyt tämän mukaan niinku ihan niin kuin sanotaan, että tänne on jäänyt diilejä päälle päälle taustalla. Että. Niin mä kun mä oon monesti lähetyksessä ihmetellyt, että kun täällä aletaan tekemään jo ihan niin kuin perustuslakiin rikkomaa täällä Suomessa noiden kaikkien rajoitteiden kanssa, niin mä oon aina ihmetellyt, että miksi armeija ei tule väliin niin kuin monesti. Se tulee monessa maassa, missä homma lähtee just tälleen vispaamaan, että tehdään lait, perustuslain vastaisia päätöksiä, niin tämähän olisi nyt ihan järkeen käypää, koska ne, koska ne kenraalit, meidän kenraalit ottaa käskyjä muilta mailta. Niin, sehän takia ne auttaa tuolla <laughs> turisteja. Ai niin, ne auttoi turvapaikka turisteille Ja Nyt Vantaalle, o, ta, nyt mennään taas auttamaan. Va, mitä Vantaalla on? Ehkä Vantaalla on ehkä kaksi ihmistä teho osasta. No, mutta ei mennä niihin asioihin. Mennä, Joo, ei niin. mennä Nyt on niin kovat ydinvoimapuheet. Mä voin, mä voin, kun tästä oli puhetta tästä Itämeren öljykentästä. Mä olen tavannut semmoinen kaveri, hän on Nilsaksen Mörneri, se on, hän on paleoseismologian professori, minkä kanssa mä olen kenttätytä tehnyt useita vuosia niin äh, mä voin nyt sanoa sitten, äh, mä en nyt sen tarkemmin yksityiskohtia sano, mutta että jo 30-luvulla saksalaiset tajusivat, että siis huomakka Saksa on porannut 1870-luvulta lähtien Itämerestä öljyä. Äh, äh, Viro poraa tällä hetkellä, on se yli 10 miljoonaa barrelia vuosittain öljyä Itämerestä ja alueella porataan öljyä ja, ja tuo noin, niin, eh, se, silloin 45 tähän Stalinin sopimuksen kytketti se, että koko tämä, mä olen nähnyt siis tämmöisiä kaikuluotain kuvia, koko Itämeren allas, niin siitä 600 metristä 1700 metriä on metaniaklatraattialue, mikä on täynnä öljykaasuesiintymää. Eli siinä on kilometrin paksunen kerros, eh, se on maailman suurin öljykaasukeskittymä, keskittymä ja se on löydetty jo 30-luvulla, saksalaiset löysi. Siellä on sitten amerikkalaiset käynyt tutkimassa ja ruotsalaiset käynyt tutkimassa näitä alueita. Ja Venäjä asetti ehdoksi sitä, että sitä öljykenttä ei sit saa ottaa käyttöön, että siinä on niin valtavat öljyesintymät. Ja eh, tämä Pyhäjoen hanke on nyt sitten yksi kohde, mikä annettiin Venäjälle sitä varten, että Venäjä voi kontrolloida Itämeren mahdollisia tulevia öljykaasuporaushankkeita. Muun muassa tuolla, oli se Kokkola-alueella, niin kaveri yritti porata tässä joku, onko siitä nyt joku kymmenkunta vuotta, ei, vaja kymmenen, joku seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, niin yritti porata sieltä öljyä sanoi, että siellä oli, oliko se 600 metrin syvyydessä, niin miljardin euron tuon, no niin, eh, eh, öljytasku, ja eh, kaveri porasi pitkä matka, mutta sitten hänen rahoitus estetti, ja kun se jatkoi omalla rahalla porausta, niin sitten yhtäkkiä vaan todettiin, että kaveri vaan hävisi mystisesti. Oho, Elikkä kal- kyllä on mm. sattuma. Mitä varo, ettei <laughs> Mä voin sanoa, että esimerkiksi 76 oli kotiposti-nimisen lehden keskiaukeamalla iso artikkeli, missä Ivo, en, siis nykyinen Ivo näytti, että tässä on satoja litro, tässä on tuhansia litroja parasta öljyä ja se on porattu, oliko se perämeren pohjukasta se öljy. Ja sanottiin, että Suomesta tulee Euroopan suurin öljyn tuottaja. 76. Ja sen jälkeen Venäjä puuttui asiaan ja se koko homma hiljennetti sen jälkeen. Eli todellisuus on tämä, että tämä Itämeri allas on ma- maailman nykyisissä olevista öljykaasuesiintymistä ylivoimaisesti maailman suuri. Eli pidetäänkö sitä myös piilossa sitä varten, että muuten öljyhinto tippuisi tosi paljon, kun sitä öljyä ah. löydettäisiin tällainen määrä? Joo, joo, joo. Eli meidän valtiolla on ihan vitusti öljyä ja me maksetaan 2 euroa per litra bensasta Kyllä. melkein kohta. kohta. Ja kohta maksetaan 2,5 euroa. Kyllä. Mieti, no, mitä näin. riistämistä ja mitä huijaamista tämä on, mm. tää, jos tämä on totta, mitä hän siis, väittää. Siis, tiedätkö, nämä kaikki, mitä me ollaan nyt, tässä on niin paljon infoja, niin paljon niin kuin <laughs> ja mä salaisuuksia, ihan sikana näitä juttuja vielä. Et, et, et, ei, ei, ei, ei niin kuin nyt, nyt pää joutuu hetken, tiedätkö, ei, kestääkö tätä tällaista. Ja tota, Jimmy Oop lahjoitti 6,66 euroa ja sanoi, että miten Suomen energia sitten tuotetaan. Joinasin vasta äsken 2.d. Eli miten nyt, mistä me saadaan nyt kaikki meidän energiaa? Eikö se tule Venäjältä aika suurin osa myös energiasta? Joo, siis eh, täytyy myös sanoa, että esimerkiksi vesivoima on 16 prosenttia, tuulivoiman osuus on 12 prosenttia, ja sitten on esimerkiksi tämmöinen, mm, eh, siis kuvitelkaa tuulivoima ohitti jo kivihiiliosuuden, se on joku 11 prosenttia se kivihiili, se on jo pienempi se kivihiiliosuus. Eh, ja kaikki kivihiilivoimalat on ydinvoimaloita ja varavoimalaitoksia. Ja sitten siellä on kaiken näköisiä, sitä tulee aika paljon, sitä tulee Ruotsista, Norjasta, mutta eh, pääasiassa niitä, ja niin sit niitä tehdään, on, on niin ihan tämmöisiä kaasulaitoksia, sitten siellä on näitä HCP-laitoksia, näitä, mitkä on niin semmoisia, esimerkiksi puun poltto on 39 prosenttia Suomen energiasta, vaikka ei kukaan ymmärrä sitä. Eli kaikki paperitehtaat on energiaomavaraisia, kun ne polttaa mustalipeä ja muuta tämmöistä. Eli Suomen tärkein energiamuoto tällä hetkellä on vielä puun poltto. Ja mutta... fact checkasi ja totta puhut tässäkin asiassa, täällä lukee. Kun 2016 aikana puupolttoaineet oli 26 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Ja se on eniten, kyllä. kyllä. Se on eniten, joo. Se on helppo aina, kun Arto Lauri että se tykittelee mm. näitä faktoja, niin haukkuu, että salaliittoteoreetikko toi, että totta, mutta nyt kaikki, mitä mä tarkistanut, niin on totta. Ja kyllä se nyt huomaa, että tietoa löytyy kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, Joo, ei, kyllä, kyllä mutta, ja, ja just nimenomaan, se on aina vaan se ongelma, että kun aika loppuu kesken. Ja tuota, täytyy... oota vielä, Damiana, jo, jo, jo, no, no. No, Damiana Elisabeth lähetti kaksi euroa, ja miten poltettu veri ja ydinvoima liittyy toisiinsa. <laughs> ja sitten Helari Simppa 95 lähetti 25 euroa, ja sanoi, että mites Arto uskallat puhua näistä julkisesti? <laughs> Ja mikä tämä Supon helikopteri juttu niin, ja, ja Jarmo Kassila lähetti kaksi euroa. Ja mitä tapahtui, kun Supon helikopteri tuli Artolle? Siinä on kolme nyt juttua. Kolme kertaa on helikopteri käynyt meidän pihalla kääntämässä. Oikeesti, kolme kertaa. Mit, mit, milloin, mitkä ne ajankohdat oli? Silloin 2008 siinä oli pain. Se oli tämä Holmrudi lähetti pari kertaa taisteluhelikopteri. Se se järeän armeija helikopteri, siellä oli kymmenkunta äijää siellä ja teki tätä kurkun katskaus. Tulivat 10 metrin korkeutta meidän pihalle pörrämä aamusta ihan tuolla vaan pokkana. Kai sä kuvasit jo näitä, kai sä kuvasit nää. Ei, ei. Se, mä oli mun täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun helikopteri tulee talon katolle pörrämään kun se on se desibelimäärä, kun se, <laughs> se, se, on hyvä, että Salle Kuse, kun sä olet siellä, siinä tilanteessa. Siis ei, ei tule ensimmäiseksi mieleen tuota, ottaa kamera. Mutta tämähän, mm. Mossadi, niin näähän on myös tunnettu tollaisista jutuista. Ne tekee niin uskomattomia juttuja, no. tiedät että kun sellainen ihminen, niin, joka tällä... vuotaa tällaista salattua tietoa, niin, niin sitten se... saa vielä kuulostaa hullummalta. <laughs> Ihan mielisairaalta, ja sitten samahan ja. ne on monesti no. vaikka pistää tällaisten ihmisten koneelle kaikkea tai tuo jotain huumeet niiden kotiin. Mutta mut, mut vinkkinä kannattaa sitä julkisuutta käyttää hyväkseen. Kuvat kaiken suoraan, tiedätkö, se on, ne, ne melkein sama. saman. Mullekin on ollut niinku gangstalk, varmaan Teemu Vehkalakin tietää tuossa chatista mm. gangstalkkaa, mistä on mullekin tehty yhdessä vaiheessa, niin heti mä kuvasin näpissä, tiedätkö, kun ne ajaa ne poliisit ohi piippailee, ty- tööttää ilman mitään mm. syytä ja menee eteenpäin, ajaa hitaasti sun vierestä. Pari Joo. kertaa tuollaista tapahtunut, kuvannut snappiin saman tien loppuun ja, ja vähän uhkauksia laittanut vielä snappiin sadalle tuhannelle katsojalle päivittäiselle. Niin se on kyllä. loppunut siihen, että et sitä julkisuutta kannattaa käyttää myös hyväkseen kyllä. Se, ja. Ole ihan oikeus. Se on, se on nimenomaan. Mun täytyy nyt esimerkiksi sanoa tästä, äh, tästä jutusta, niin mulla on, mä olin joskus silloin, kun Olkvato 1 käynnistettiin, niin niitä aikoja silloin syksyllä, niin kaveri tuli sanomaan, että tulee Startupin ihalle tämän katsomaan, että täällä tapahtui koska jännä mielenkiintoinen juttu. Ja mä olin ihmeessä, että no mitä nyt, mitä nyt, ja me mentiin pihalle sitten ja katsottiin, siellä tuli sieltä merenpäältä iso la, lauma lintuja, siitä tuli tämmöisiä jotakin keltasirkkuparvia, satoja lintuja, lensi se ydinvoimalla ylitte. Ja siinä vaiheessa, kun ne olivat siinä reaktorin päällä, niin tapahtui jotakin outoa. Ne rupesivat 45 asteen kulmasta tulivat shh, alas siihen. Mä menin katsomaan, että mitä ihmet, mitä ihmet. Ne, joka lintu, niin sen savukiahkura tuli sieltä ylös, sitten linnusta, ja sitten tuli vartijat paikalle, kaksinkertaiset hanskat kädessä, kaasunmaskit päälle, ja sanoi, älä koske, älä koske, että ne on radioaktiivisia, ne on radioaktiivisia. Mä, se, se, ne olivat palannut siis lennosta kappuraksi, kun ne tuli siihen pihalle, ne oli ihan semmoisia pop, pop, pop, tiedäkö, semmoisia kappuraisia. Ja niitä tuli ihan niin, no satama, niitä tuli niinku raketteja, työntekijät, siellä oli naiset kirkuivat, jotka mitä kauhia, mitä kauhia tapahtui, kirkuivat sitten pois ja menivät karkkuhun. Ja vartija vausi, älkää koske, älkää koske, älkää koske. Ja huomakkaa se kaveri tiesi sitä jo etukäteen. Se oli nähnyt se saman tilanteen siellä, se oli jatkuvaa kama. Eli aina, sen takia ydinvoimaloiden päällä on nytkin lentokielto, siellä ei saa lentokoneen lentää, oliko se äh, kahdeksan kilometrin, neljän tai kahdeksan kilometrin säteellä se koko ydinvoima, kato se on se B-tasoihku, mikä siinä menee sinne taivaalle, sinne sadan kilometrin korkeuteen. Se kanava on niin radika, radikaali. Onko kukaan droonilla yrittänyt? Onko kukaan droonilla yrittänyt? Sit eh, siis, äh, ne yrittivät kerran Greenpeace lentää ja se, lentä, se sillannettiin lentokielto kaverille, se ei saa koskaan enää lentää siitä. Ne yrittivät ottaa siitä aluetta. Asea-atomi opetti meille tämä beta-soihtusysteemi. Esimerkiksi sellainen kaveri kuin Vesa Styrke on kuvannut 2007 ensimmäisen kerran Lovisan päältä semmoinen Betaflare-videopätkä, semmoinen lyhkäinen pätkä. Se on ensimmäinen live-esitys tätä beta-soihtusta. Joo, siellä on lentokielto. Junnu, jos näytä se kartta, laita se tuohon, laita se tuohon. Siinä näkyy. Mutta missä tässä on Olkiluoto sitten täällä? Oota, näkyyköhän Arto tota? Ku... En mä näe sitä, en mä näyttänyt. Joo. Mä katson mutta... tuosta äkkiä Google Mapsista, missä on ollut. Mulla on Arto, sen, siis tulee paljon kysymyksiä, mutta me, me, meidän pitää kuitenkin käydä läpi ainakin 5G, koska se on tuossa kuvatekstissä. Ja me voidaan aina ottaa part 2, jos meillä jää nyt pahasti asiat kesken. Jos Arto on elossa Kun... <laughs> Eiköhän se ole, se on hyvin sinnitellyt. Ja tota, mulla on mu- yksi kysymys mulla on eka. Mun kaveri on, kun puhuttiin noista äh, tuulivoima- ja aurinkokennoistakin, niin tota, mun kaveri Espanjassa sanoi, että siellä... Kato, siinä se on. Kato, siinä on se Keskellä, lentokieltoalue. Joo. joo, joo. Tää koko alue. Ihan hirveä merelle asti. Nyt on kyllä aika laaja. Mitä helkkari, tollanen alue. Joo. Se on juuri se Beetafaren takia. Eikä mäkin ajattelin, että tämä on kuin salaliittojuttu, niin totta se oli. Et noin pitkä, noin järjetön alue, huhhuh. No, se on ainakin joku nelikilometri se sädevissi. Joo, on kyllä... Oho. <laughs> Hyvä, meillä on täällä fact-checkeri paikalla. Mut joo, jos mä menen tähän mun asiaan, niin tota, mä kuulin, että Espanjassa, jos sulla on aurinkokennoja, niin valtio tulee siihen väliin yllättäen, että sulla saattaa tietty määrä, jos mä oikein muistan, tai se oli silleen, että osa siitä niin kuin menee ää, valtiolle tai jotain siinä oli. Mä, jos sä tiedät tarkemmin tästä, niin mä ottaisin. Mutta mä mietin vaan, että jos toi on mm. Espanjassa tollainen käytäntö, niin mikä estäisi muita maista, no. maita tekemästä tämän saman asian? Että sulle saisi vapaasti olla ilmasta sähköä omassa talossasi. Että toi on ihan uskomatonta. Et, no. Mä, mähän, sanoisin, mähän sanoisin just, että mulla on, mulla on tuossa kulman takana 10 kilowattia aurinkopaneeli ja TV on pistänyt ne purkuuhan päälle. Mä olen kolme vuotta tapellut, että saanko mä pistää omille pelloille, omalla rahalla, omaa käyttöä varten aurinkopaneeli. Ja sitä on kolme vuotta tapettu, enkä mä ole vieläkään saanut siihen lupa. Se, se on, se on purkuuhanalla ja nyt on hyökätty meidän myöskin koulun katolla. Meillä on 60 kilowatin paneeli, niin sitäkin on ruvettu napisemaan TVn taholta, että ei sekä oikeus, ei semmoisiakaan saisi olla. Ja täältä on myöskin kielto tuulivoimaloista, tänne saa rakentaa tuulivoimaloita mihinkä. Se on aivan kautta linjan tämä systeemi. Kaveri ilmoitti, että hän olisi tehnyt pihallensa jossain Salossa vai missä se oli, 10 kilowattia aurinkovoimalla oma pihansa, että ei, kunta estä, kunta estä ei Sanna Marinin hallitus ole vapauttanut näitä aurinkopaneeleita eikä, eikä tuulivoimahankkeita, eli ne on ankaran kovasti kielletty, niissä tapellaan ihan, ihan sarmet perillä. Mulla on energialaitoksia neljä kappaletta, mulla on muun muassa oma vesivoimalla ja kaikenlaista muutakin. Huhhuh. Entä entä sähkösiirrot? Nyt täällä on keskustelu ollut paljon, että nämä sähkösiirrot on mennyt ihan tähti taivaallisiin hintoihin ja yhtäkkiä. Onko tässä joku agenda tässä sähkösiirtojutussa? No, <clears throat> sähkösiirtojutusta voin sen verran sanoa, että Esimerkiksi nämä, siis se, siinä on se sähkösiirto tuotiin vaan sitä varten, että Suomessa voidaan sanoa, että Suomessa on sähkö halpaa, koska Suomessa puhutaan pelkästään se raakasähköhinnasta. Sitten otetaan pois siirtomaksut ja verot, ja Saksassa esimerkiksi kaikki hinnat on yhdessä, niin sanotaan, että Saksassa on kalliimpi sähkö. Se on sen hmm. takia tehty, että Suomi voi puhella kato kahdesta sähköhinnasta. Se on kikka. Ja nyt sanotaan, että meillä on halpaa sähkö sen takia, kun meillä on ydinvoimalla. Mutta todellisuudessa Saksassa sähkö on puolta halvempi kuin Suomessa. Kelaa, siis tä- äh, tällainen kuvio tehty, että meitä huijataan. Et, et, äh, niin mä mietinkin, että mikä hitto tämä siirto hinta. miten tyhminä meitä pidetään oikeasti. Silleen, niin kuin tällaisia asioita niin kuin, ihan käsittämätöntä oikeasti. Tässä alkaa suuttumaan. No, nyt, nyt mun täytyy tähän ehdottomasti sanoa toinen juttu. Meillä sanotaan, että meidän täytyy rakentaa lisää ydinvoimaloita sen takia, että me saadaan ydinvoimaloista halpaa sähköä. Mutta siinä on semmoinen mielenkiintoinen systeemi. Kattokaa siellä, Olkiruoron lähellä on 2800 megawatin pyhärannasta lähtevää kaapelia Ruotsiin. Ja Lovisa lähellä on iso kaapeli Venäjälle ja Viroho. Ja nyt kun tulee Pyhäjokkehe se uusi ydinvoimala, niin siellä on kauhin linja suora Norjaan ja Ruotsiin. Miksi sitten kaapelit? Erkki Limanen sanoi, että siirtofirmat omistaa vissiin ulkomaalaiset firmat ja se raha ei näy laadussa. Siitä mä en tiedä. Joo, joo. <laughs> Aa, eli onko Suomi tällainen niin tämmöinen energiamaa tavallaan sitten noille, että sieltä lähtee no, siis kaapelit? Nyt on, nyt on kato tämmöinen systeemi, että kun se siirtomaksu on kova, niin nyt kun ydinvoimalat tekee sähköä, niin niillä ei ole varaa maksaa sitä sähköstä edes siirtomaksua, vaan ne on varannut, eli kaikki Olkiluodon tuottamat sähköt menee Pyhärannasta suoraan Ruotsin puolelle. Suomessa yhtään kilowattia ei käytetä sitä ydinsähköä, vaan kaikki menee ulkomaille. Ja nämä, ydin, nämä yhtiöt, mikä omistaa nämä ydinvoimalat, ne ostaa Ruotsista halpaa vesiä ja, ja tota, tuulisähköä ja pyörittää tehtaita sillä. Eli yhtään kilowattia Suomen ydinvoimalassa tuotettu sähkö ei pysy rajoitteen sisäpuolella, vaan sen viedä heti ensimmäisestä mutkasta ulos. Ja, ja nyt tämä Pyhäjoki-hankekin kato, niin on suunniteltu, että ensimmäiseksi tehdään linja Norjaa ja Ruotsiin, ettei yhtään vatti. Ja katos, kun TV on yhtiö, mikä ei maksa pennihyrää veroa, se on mankala periaatteella, se, se, on, se ei maksa koskaan mitään veroa. Me tehdään aurinkosähköä, niin me maksamme sitä kolmannes veroa katos, valtiolle, mutta TV ei maksa pennihyrää veroa, kun se on mankala periaatteella, se on veronkiertofirma. firma. Huhhuh. Siis tä, et, eikö mä sano jotain, 1220 katsoja, laittakaa yläpeukku, että algoritmi levittää tätä todella tärkeää sanomaa ja ehkä tämä tärkein asia, mitä te voitte melkein elämässänne nyt heti, kiitoksia. Tämä oli tällä kertaa käsky eikä kehotus. <laughs> ja, ja tota, joo, joo, ja, joo, No. Jatka vaan, mä käyn, mun on pakko käydä vessassa sen aikaa. Joo. Aa, ah, teollisuusvoima OJ teki 250 miljoonaa 961 000 euroa liikevaihtoa ja sen tulos oli 4 miljoonaa 935 000 euroa. Yrityksen nettotulosprosentti on 2 prosenttia, mutta näkyisiköhän täällä, että, että ää, äh, miksi täällä ei näy, että paljon ne maksaa veroa? Ei ne maksaa, ne ei maksa hyrrä veroa. Se on mankalla periaatteella perustettu veronkiertofirma. Se on pääelinkeino koko on toiminnassa. että ei Posivaka maksa mitään, eikä Fennovoima maksa. Mutta esimerkiksi tuulivoimalat ja aurinkovoimalat ja tämmöiset, kaikki maksaa veroa, mutta nämä ei maksa lainkaan veroa. Ne ei maksa lainkaan veroa. Se on ainoa vero, mitä ne maksaa, niin on joku kiinteistövero. Se on ihan nimellinen veromäärä vaan, mitä ne maksaa. Ahaa, 2000, 2008 joku Jarmo Tanhua sitten tullut TVO-johtoon. Joo, joo, kyllä. Kyllä. Okay. Uskomatonta. Mä yritän tässä vielä etsiä tuosta lisää tietoa tuosta tota, Ahaa, eli siellä on apu, aputoiminimiäkin tällä TVOlla on OL1NPP, OL2NPP, OL3NPP, Olkiluodon vesilaitos, perusvoima, TVO, TVO Energia ja TVO Energy. Miksi sillä on noin monta aputoiminimeä sitten? Ja rinnakkaistoiminimiä on Industrial Power Corporation ja Industrist Craft APP. Eli tuosta voi vielä jengi katsoa itse nämä tiedot ja ketä tähän päättäjät kuuluu ja Täältä nämä aina löytyy, jos firmasta tarvii etsiä tietoja, niin muuta kuin Finderiin. Ja, tai sitten voi vaihtoehtoisesti mennä YTJihin, että YTJ on tämmöinen toinen, toinen yrityspaikka, että tähän kun laittaa nimen, niin täältä löytyy kaikki tiedot sitten, mitä on julkista tietoa että mitäs onko mi- viimeisimmät muutokset on A, aputoiminimet 2013 tuotu toi perusvoima ja Olkiluodon vesilaitos. Eli liittyykö tämä vesi, vesilaitos nyt sitten niihin? Joo, liittyy joo, joo. Kyllä. Uh-huh. Äijä kyllä tietää, saat oot, oot kyllä kunnon tietäjä, että Joo, mä olen kato 30 vuotta pyöritellyt näitä ja, ja tämä on niinku mielenkiintoista. Meitä on 5000 ydinvoimateollisuuden työntekijä, millä on kaikki, niillä on käytännössä nämä samat tiedot, mitä mullakin. Ja mä olen ainoa koko Suomessa, mikä uskalla näistä julkisesti puhella ja aivan henken kaupalla ja jatkuvassa painostuksessa ja jatkuvassa uhkailussa. Ja niin kuin sanoin, että kaikki nämä hankkeet, hankettua, noin, niin mitä mäkin yritän tehdä täällä, niin aina on TVO estämässä, aina joka paikassa. Niin kuin, ja, oh, ja just tämmöisiä Matti Sulan kaltaisia, tämmöisiä agentteja ja muita tämmöisiä ihan siis, ihan voidaan sanoa, että kaverille käy pyssymiehen, nytkin tuossa oli, niin käy, ihan, ihan siis ampuilmassa pihalla ja kaiken tämmöistä toimintaa. Poliisit vaan toteaa, että juu ei voi tutkia, että kun on niitä venäläisiä. Se menee ihan tähän malliin se systeemi. Seikossa lahjoitti 5 euroa ja kysyi, että vieläkö Arton mielestä ydinvoimalalle tunkeutuvat ammutaan singolla? Joo, siis Olkiluoron vartiolla on jokaisella äh, nykyään pakollinen konetuliase ja sitten niille autossa, joka, joka vartijan autossa on sinko ja se sinko on olemassa sitä varten, että kun tullaan rekolla tai jollakin järeämmällä katolla, niin sillä perusteella, että aina, aina täytyy motti saada leviäksi. Eli siellä on sitten, ja sitten jos, jos tulee vielä järjempää kalustoa, niin sitten siellä on tämä Tampereen lennosto, niin se ampuu sitten ohjuksilla suoraan. Että siellä on myöskin ohjustukin. Merirannat on miinotettu, siellä on, siellä on miinajärjestelmät, siellä on semmoinen ovela, semmoinen No siis tämä kuulostaa kyllä ihan järkevältä silleen, että jos sä tarvii eh, niin kuin sotilaalliset taktisia alueet suojata, niin totta kai sulla pitää olla, olla kaikki tollaset. Että en mä tota pidä mitenkään kyllä mahdottoman. Mm. mikä tämä Mika Myllylä juttu että poliisit tappoi sen tai jotain, joku tämä sama ihminen sano. Onko ja siis Mika Myllylä sanotti, että Mika Myllylä vainosi yli sata poliisia ja tehtäväksi oli annettu vainota. Mika Myllylä on se kuuluisa hiihtäjä. Joo. Ja se oli Mauno Koivisto annoi käsky, että sitä miestä kuuluu vainoa niin kauan, kunnes se tappaa itsensä. Ja niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Miksi? Ja mä kuulin, että siinä oli yli sata poliisia remmissä koko ajan. Mutta miksi, mitä hän sitten teki, että tällainen juttu piti käydä? hän, hän, hän oli Mauno Koiviston kanssa, siis hänen isänsä oli poliitikko ja se tuli sitä kautta. Aha. Vähän niin kuin se mun kaveri, kuka oli sinne metsään ammuttu, niin sehän oli kans isän takia hän sekin surmattiin. Että, ja, ja tapahtumaa ei liity rikosta, että <laughs> mikä sekin juttu on. Että. Ja sitten täällä oli Vladimir Putin, kyllä lahjoitti 549 euroa ja kysyi, että oletko siirtojutuissa, olet siirtojutuissa ainakin oikeassa, Arto, tee töissä asian kanssa. Onko Putin töissä? Näin? No, ei, mutta se no, on joku... Mä, tiedän, mä, niin, niin tiedän, niin, mutta aika jännää tulee. Mutta mut jos pääsis nyt siihen asiaan, koska et päästä vielä 5G-henkin, mä haluan siihen, mutta tota, mä haluan kysyä, kun sä oot maininnut aikaisemmin, että säteily sterilisoi ihmiskunnan lisääntymiskyvyttömäksi. Liittyykö tämä myös Suomeenkin? Joo, joo, joo, joo. Se on ihan, se on siis Illuminati-agenda. Eli tässä puhutaan, että täytyy päästä, väestömäärä täytyy saada puttamaan siihen 500 miljoonaa, niin ihmisiä luulee, että ne halutaan niin suora tappaa vaan ne ihmiset. Nämä niin, jotkut luulee tästä Bill Gates-jutusta ja muuta, mutta eikö se järkevin tapahan olisi semmoinen niin kuin eettisin tapahan olisi vähentää sitä hedelmällisyyskykyä, mikä nyt on jo tehty, ja niin kuin, eikö se ole joku 50 prosenttia joo, joo, mennyt laskenut? Niin, ja tämäkin on totta, tämä 500 miljoonaa tuolta Georgiasta on löydetty tällaiset Georgian Guidestoneit 1980-luvulla, kuka ei tiedä, kuka ne on tehnyt, ja tota, siellä lukee, että siellä on tämmöinen kymmenen käskyä. Yksi, älkää antako maapallon väkiluvun kasvaa yli 500 miljoonaa ja pitäkää se jatkuvassa tasapainossa luonnon kanssa. Opastakaa lisääntymään viisaasti vaalien laatua ja moninaisuutta. Yhdistäkää ihmiskunta elävällä uudella kielellä, olkaa suvaitsevaisia tunteiden, uskomusten, perinteiden ja niin edelleen suhteen. Suojelkaa ihmisiä ja kansakuntia oikeudenmukaisilla lailla ja oikeudenmukaisin tuomioistuimina. se nyt ei ainakaan enää pidä paikkansa. Sallikaa jokaisen kansan kansan päättää itse omista sisäistä asioistaan ja ratkaiskaa ulkoiset kiistat kansainvälisessä tuomioistuimessa. Välttäkää pikkumaisia lakeja ja hyödyttömiä virkamiehiä. Etsikää tasapaino yksilöllisten oikeuksien ja yhteisöllisen vastuun välille. Arvostakaa totuutta ja kauneutta ja rakkautta, etsikää harmoniaa äärettömyyden kanssa. Älkää olko syöpä maan päällä, jättäkää tilaa luonnolle. Mutta nämä kaikkihan näillä on pyyhitty jo hanuriin, ja oli jotkut guidestoneit. Että. Joo, toi Georgias Guide on ollut kyllä paljon esillä niin kuin pitkään aikaan noissa salaliittoteoria jutussa. Ainahan joku menee aina töhrimään sitä ja sitten se aina puhdistetaan pois. Ää, mun täytyy nyt sanoa, koko tämä ydin, Suomen ydinvoimabisnes, varsinkin Olkiluodon, se kiteytyi tähän Brul Vaaruusiin. Ja Brul Vaaruusilla on tämmöinen visio tästä Suomen kansan tulevaisuudesta, että täytyy säteilisterilisoida ihmiset siihen kuntoon, että ne ei luonnollisesti pysty enää lisääntymään. Ja sen jälkeen valtio myy tämmöisiä koeputkioptioita, eli jos sä olet valveutunut ihminen ja mielinen hallituksen, niin sulla on oikeus lisääntyä. Eli otetaan täydellinen kontrolli eh, Suomen valtion kansalaisista ja sanotaan, että kukaan muu ei saa lisääntyä kuin se ihminen, mikä valtio sallii. Eli onko tämä, nyt sitten onko, riittyykö toi, nämä nyt, mitkä on tulossa, nämä rajoitukset, niin jotenkin tähän agendaan, vai onko tämä nyt vain joku muu juttu sitten ihan kokonaan? Siis tämä, tämä toteutetaan ydinvoimalla. Siis ydinvoiman yksi ihan päätarkoitus on nimenomaan säteilystä. Niin tehän muistatte, ennen kuin Suomi liittyi eu niin Suomen miehistä li, siittiöiden lisääntymiskyky oli joku luokka, en mä nyt muista niitä, mutta 85 prosenttia. Nythän se on saatu romahdettu sitten 70-luvulta johonkin mahtaako se oli joku 22 prosenttia. Ja se on kaikki käytännössä tehty hyvin pitkälle ydinvoima juuri sillä, että meidän globaali taustataso on 15 kertaistettu se säteilymäärä. Se löytyy kyllä ihan suoraan näistä laskelmista se 15 Entä eikö mittareilla pysty tarkistamaan kaikki asioita vai näkyykö ne mittarissa? Ei, ei, kato, siinä se juju onkin, eli nyt on tehty tämmöinen, että keikeri mittari esimerkiksi mittasi 30-luvulla, niin se mittasi sillä, että se mittasi 30, se kolme, siis minuutin aina se mittausjakso. Nyt on stukki, kun se tuo näitä keikereitä, niin ne on muutettu ne mittarit, ne ei mittaa kuin 20 sekuntia. Eli se tarkoittaa sitä, että sitä, se mittari näyttää niin paljon vääriä lukuja, ja esimerkiksi 96, niin stukia annoi sitten määräykset, niin meidän taustasäteilyarvosta täytyy ottaa kaksi pykälää pois sen takia, kun arvot oli kohonnut liian ylös, että ihmiset hermostuvat. Tämä annettiin vain kylmä määrä, että se mitataan nyt eri tavalla. Eli näitä on manipuloitu näitä mittareita ja mittaustuloksia ihan vaan sitä varten, että ihmiset ei tajua sitä. Okei, okay, stop, stop. Entä nähän pitäisi vaikuttaa paljon isommin pienempiin Eh, eläviin olentoihin, niin miksi, onko se sit, miksi se olisi sit näkynyt laajemmin jossain vaikka hyönteisissä tai jossain pienissä linnuissa, tai näkyykö se sitten luonnossa millään muulla tavalla kuin no, ihmisillä? Mieti. Mietipä. Mehiläiskol, kolonia, kollapsi 98. Ai niin, Mutta sitä syytetään, sitä syytetään noita kasvitorjunta-aineita. Joo, joo, joo. Joo, mutta se kävi sillä muistatte Amerikassa todettiin, että oli se 93 prosenttia koloniakollapsista tuli, ja sitä ruvettiin tutkimaan, että mistä se johtuu. Siinä yritettiin kaiken maailman neonikotiineja ja ties mitä Israelista tuotuja aineita sekoittaa siihen juttuun, ja sitten yksi tiedeporukka rupesi oivaltamaan, että hetkonen, että jos tämä liittyykin tähän ydinvoimateollisuuden äh, säteilypäästö jollain tavalla, niin Amerikan armeija puuttui asiaan ja sanotti, että se on ydinvoimateollisuus, se on kansallinen etu, että tätä kolonia kollaps tuhoa ei tutkita enää lainkaan. Ja koko Amerikan alueella niin ydinvoimateollisuus kiersi sen tutkimuksen, että sitä ei saa tutkia. Ja nyt olette huomannut, ei ole enää puhuttu kollapsista yhtikäs mittaan, vaikkei nurmikolla on tällä hetkellä enää perhosia, ei hyönteisiä, ei kimalaisia, ei minkä, kaikki kärpäiset, kaikki häviä ihan tollain vaan. Ja sama tilanne on linnuston puolella. Muistatteko niitä silloin fukushima jälkeen putosi niitä kuolleita lintuja valtava määrin? Nyt niistä ei saa edes, niistä ei saa edes uutisoida enää lainkaan. siis, ja ajatelkaa, Tyynen, val, Tyynen valtameren kalakannat 98 prosenttia hävinnyt. Siellä ei ole merikurkkuja, siellä ei ole meritähtiä, ei minkäännäköistä. Kaikki on mennyt ydinvoimateollisuuden, mutta ei niitä tutkita lainkaan. Okei, okay, okei. Okay. Ja mä haluan kysyä sinulle, ennen kuin mennään tuohon 5G-juttuun. Tässä kysy- on on nyt, että just tuosta, että nuclear radiation impacts Fukushima birds. Eli on toikin on totta, että se on vaikuttanut niihin linnustoihin se Fukushima. Mä haluan mm. kysyä, että onko tällä hetkellä Suomessa turvallista asua? Missä, missä olisi niinku sitten, niinku, mikä, mikä on pahin uhka, mitä nyt Suomelle voi, voi käydä, ihmiselle voi käydä näihin kaikkiin asioihin liittyen? No, <clears throat> mä voin sanoa tästä, että mut kävi se, se Vesa Norovita, mitä mä sanoisin, mikä se Peetto kuvasi, niin hän tuli mulle vierasi tuolta eh, Lovisasta, mistä hän tuli. Ja hänellä oli keikeri, Alnoori mittari, ja kaveri oli innoissa, että mennään mittamaan sinne Olkoron pihalle, että siellä on varmaan kauheat säteilymäärät. Mä sanoisin kaverille, että se tulee ankaran kovasti pettymä. Mä muistan, kun me oltiin siellä Olkiluodon pihalla, siis vierailukeskuksen pihalla, ja kaveri sanoi, että tämähän on Suomen pienimmät säteilyarvot. Miten tämä on mahdollista? Siellä on siis, se on kolmasosa siitä säteilymäärästä, neljäsosa sitä määrästä, mitä esimerkiksi Tampereella saadaan. Niin mä sanoisin kaverille, että mietipä tätä. Mä olen joskus tehnyt, tämä on siis itse asiassa Nobelin arvoinen juttu. Mä tein semmoinen tyhjö kammio kokemisen. Mä kokeilin, että kuinka suurella paineella ydinvoimalosta vuota sitä neutronivuota, plutonin ionisaatiota ulos. Ja se voima pystyy mittaamaan tyhjö kammio kokeilla sen öljykaususysteemillä, tai siis öljysysteemillä, niin se voima on 60 ilmakehää, eli se on kolme kertaa isompi voima kuin suihkumoottorin, lentokone suihkumoottorin takana se paine on. Eli se kaikki moska, mikä sieltä vuorostuu, niin lähtee lähes valon nopeudella tämmöisellä painella ympäristöön. Eli se suorastaan myrskytuulenta puhaltaa kaikki sieltä muodostuneet ydinjätteet tänne satojen kilometrien päähän. Turkuhun, Porihin, Tampere, Tampere on, siellä säteilytaso, siellä on tosiaan aivan oma luokka. Ja se on suora niin kuin Savupipun Savopipun korkeus on 104 metriä, Näsijärven ja Pyhäjärven pinta niin siis korkeudet on just tämä 104. Eli TV on pääasiallinen tehtävä on myrkyttää Tampereen Nokia-alueen niitä väestöjä siellä säteilysterilisoissa. Se on koikenttä siellä. Eli mitäs nämä nyt tarkoittaa? Mulla on Stukin sivu tässä auki. Siis tätä säteilyä on joka puolella. Haluatko näyttää sen tuossa? Joo, mä laitan tuohon lähetykseen. Tai mä laitan sen silleen, että Joo, Artokin näkee. Toi Joo, mä laitan sen silleen, että Arto näkee sen Joo, kanssa tuosta noin. Eli tota, siis sulla kestää varmaan hetki, että sanot, miksi tätä säteily on tällä joka paikassa, jos, jos nämä ydinreaktorit on niinku harmittomia. Tota, vai onko nämä luonnon luonnonsäteilyä sitten? Hei, no, mitä no. hittoa, miten Helsingissä, hei. Mikä on turvallisin kaupunki, jos nyt haluaisi? Turussakin on hullut setit Joo, joo, joo. joo, joo. Ei, siis, eh, jujuhan, on, jujuhan on tässä sillä että siis ajatelkaa, että se lähtee sieltä reaktorista lähes valon nopeudella. Ei ole olemassa semmoista paikkaa, missä sä olet turvassa. Ja idea onkin juuri tämä tässä, että vaikka sä matkustaisi, mihin sen takia esimerkiksi just tämä Pyhäjoen alue haluttiin pistää ydinvoimaa, koska ne Lappi. Wow, huhu. Nyt kun sä zoomaa ylös, aiku, taaksepäin, niin huomaa. Eli tuolla voisi asua ehkä tuolla jossain Pöyrisjärven erämaa-alueella, niin siellä ei ole säteilyä. Mutta lähellä on heti enontekijästä löytyy vähän, vähän annosta tuolta. Ja... Mikä, millä pystyy nyt suojautumaan? <laughs> Nyt te, alat, nyt te alatte ymmärtämään, minkä takia rakennettiin Suomeen Kilpisjärveltä on joka puolella rakennettu harp laitteistoja ja minkä takia suoritetaan kentraalausta ne on juu semmoisia järjestelmiä, millä tutkapaineilla ajetaan näitä ionisaatiopilviä haluttuihin kohteisiin ja haluttuihin paikoihin. Ja kemtrailaukseen Moskalla se purotetaan esimerkiksi, ja nytkin halutaan esimerkiksi äh, Pohjois-Pohjanmaa oikein tuhokohde, kun siellä on se Lestariolaisalue, missä ihmiset lisääntyy vielä. Niin siinä halutaan... Siis. Tämä niin on ihan älytön juttu oikeasti siis. Jos tämä pitää paikkansa, niin tämä on ihan älytön juttu. Se on. Siis se, sovit, se on tehty suora siis, nämä on suora Venäjän ohjeiden mukaisesti ja sen takia nyt halutaan tehdä Pyhäjoelle se oma laitos, että venäläiset saa suora sieltä pommittaa pohjois pohjama Siellä on elästarialaisalue lisääntyvä liian paljon ja todettu, että ei mitään, sitten täytyy saada kunnon säteilysterilisaatio aikaisemmin. Se on yksi pääsy, minkä se Pyhäjokkeen pistettiin se uusi ydinvoimalhanke. Ja se hoidetaan sitten, Kilpisjärvellä on lähetin, siinä hommattiin se hard missä saadaan puhallettu sitten siinä Pohjois-Pohjanmaalle. Niitä on Suomeen rakennettu näitä järjestelmiä, ja se on tosiaan ihan tämmöinen, että harpilla paijata ne ionipilvet ja se kemtraalata alas sitten siihen kohtaan, mihin, mihin halutaan etninen puhdistus tehdä. Ihan. Se on ihan järjestelmällistä väistöpolitiikkaa, koko tämä systeemi. Se on ihan niin kuin, paikon sakkilauta ruutu. Te näette, kun te katsotte, niin saattaa olla seitsemänkin konetta vetää kemtraalosvana rinnakkain. Joku sanoo, että suomalaisten ei haluta lisääntyvää. Mikä tässä on niin agendana? Onko toi agenda? Se on. <clears throat> Stalin sanoi, että tuo tamperelaiset porukat ja pohjois siis Pohjanmaalta, niin ne ammuivat liian paljon venäläisiä, niitä täytyy kostaa tämä homma. Ja sitä on tehty nyt sitten siitä asti. Koivisto on tämä arkkitehti, se on yksi pääarkkitehti. Sitten tuli Ahtisaari, Halonen, nämä kaikki siellä mukana. Nyt pistää tuo noin. Niin... <clears throat> Netissä lukee, että, että Suomessa on joku Kaira, joka on harplaite. Kaira, Harpi ja no. Suomi. Missä se nyky iso harpi on? Ei, kun sehän siirrettiin Alaskasta pois, kun se sai liikaa huomioon, missä se, nyt se iso pääharppi sitten on? Niitä on tehty ihan kymmeni. Tai se siis mä, mitä se helvettiä, äijähän puhuu tässäkin totta. Eiskaton European Incoherent Scatter Scientific Association on kansainvälinen tutkimuslaitoksen yhteenliittymä, joka tekee tristaattisella ISR-tutkajärjestelmän mittauksia, joilla tutkitaan ionisfääriä ja plasmasfääriä. Järjestelmän voidaan <laughs> seurata esimerkiksi asteroideja ja revontulia. Tutkat sijaitsevat Kiirunassa, Sodankylässä ja Tromsassa. Tutkajärjestelmän lähetin on suuri tehoinen megawattiluokan pulssimoduloitu tutka. Lisäksi järjestelmään kuuluu Tromsassa sijaitseva radiolähetin, jolla ionisfääriä lämmitetään sekä jatkuvasti ionisfääriä tarkkaileva tutkaasema huippuvuorilla. 2010-luvulla EISCAT on suunniteltu mittausjärjestelmänsä u- uudistamista EISCAT 3Dksi. Organisaatio on monikansallinen, sen jäsenmaita ovat Japani, Kiina, Norja, Ruotsi, Saksa, Suomi ja yhdistynyt, yhdistynyt kuningaskunta. Suomen osallistumisen rahoittaja on Suomi Akatemia. Vuonna 2010 tohtori Esa Turunen johti Eiskattia. Siis tääkin on totta, että Suomessa on harplaita ja siinä lämmitetään ionisfääriä. Siis mieti, jos sanoisit tavalliselle ihmiselle, se pitäisi olla hullu. <laughs> niin, pitäisi, mitä helkkaria. Mä oon pitänyt näitä harpjuttuja aina ihan jotain salaliitto. Just täällä, anna tänne se. <laughs> ihan. <laughs> Ei se mene vaan mun päähän. Joo, se mahtuu Show vaan sulle. Vaan. mun, mun, mun, täytyy nyt, kun, kun, se, kun päästään tähän 5 g vaiheessa kun se ei nyt tunnu irtovassa, niin mä voin vettää se 5G tehtiin sitä varten, että 5G-järjestelmällä luodaan tänne sakkilauteen ruudukko koko Suomen yli, että saada tarkka täsmällisesti, että joku tietty kylä esimerkiksi myrkytetä niin tämä on semmoinen antennijärjestelmä, millä pystytään suoraan ohjaamaan ne aivan täsmä isku suurin piirtein yhteen talohomon. okay, Okay. Miks, Kun... miks, miks, miks, sit, mikä tämä on sitten tämä kännykäs toimiva 5? Mulla on 5G tässä, haluatko tämän sun lähellä? <laughs> Aina sä teet ton mulle. siis siinä... Tapon normaali... Eh, normaali 5G on aika turvallinen, mutta siinä on olemassa semmoinen niin sanottu sotilasoptio. Eli sen teho voidaan nostaa tarvittaessa militaariolosuhteessa, niin oliko se muistaakseni tuhatkertaiseksi. Ja just sitä varten niin se on olemassa semmoinen boosteri. Ai niin, kun siitä on puhuttu, että, että se, se 5G on tosi voimakas, mutta se toimii vain pienelle alueelle. Niin kuin, että yeah. se, se ei, niin kuin... Koska moni on epäillyt sitä, Joo. että eihän kännykälle tällaista nopeutta tarvita ja miksi, miksi on joka puolella hirveästi kustannuksia se ajoituskin. Ei mennä, ei mennä liian niin, tämä on huvittavaa, että Suomessakin Ette... Nokialla, miss, Nokia Solution niin Networksissa, missä mä ollut töissä tekemässä sellaista isoa palomuuria esimerkiksi parantamassa sitä, niin siellähän sehän on omista vastaa. Sehän on, maailmassa onko se kaksi firmaa vai kolme, ketkä osaa rakentaa 5G-teknologiaa? Nokia, sitten onko se no. Huawei ja sitten on no. joku, joku muu, Ericsson taisi olla ainakin. No, Tämäkin just, että näin pienessä maassa kuin Suomi on vielä tämä niin, Nokia, mit, joka Miten tekee... tämä on vielä, että miten tätä kukaan tää... hakenut tämä, niin kuin, nyt, tämä nyt on paljastanut ihan liikaa juttua, tulee vuoden bännit no, hei, tästä ja sentä... No jo no, oven hei, Helsingissä on sentään armeija Vantaalla, eli mä menen himaan, ei ikinä tiedä armeijan nappaa. Mutta... No niin, ehkä suokaa auto-onnettomuus, joku rekka ajaa vahingossa yli. Onneksi tämä suojaa tämä näin. Ei, mutta <laughs> hämähäkin vaistaa. Ei, mutta mut, mut siis, mä en halua mennä liian dippeen tähän 5G-juttukaan, koska mä en halua nyt riskeerata tää, tää menee millään tavalla. Joo a- alas, mutta tota, tämä on ihan käsittämätöntä. Siis, Mä voin nyt sanoa, että pistäkää Arto Lauri-kanava tilauksen ja ainakin sitten saatte lisää tietoa. Joo, ja painakaa Arto Laurille laikkia ja, ja, ja, ja, sitä kelloa ja meillekin kelloa ja laikkia. Ja... Huhhuh, mitäs <laughs> part kakkonen kyllä pitää tehdä, mutta en tiedä, onko Arto Lauri enää elossa silloin. <laughs> tai mekä ollaan sitten, että se on... Joo, 10 euroa lahjoitti Jou Jou piip, en vitti sanoa. 1300 tuota. paikalla. Laittakaa se yläpeukku nyt viimeistään oikeasti. Ja mä tiedän, että täällä seassa katsoo Supoki, Ei mitään, terveisiä teillekin. Ei mitään, te katsotte meitä, me katsotaan teitä. Ei mitään hätää, Kaikki on hyvin. <laughs> Huhhuh. Mulla olisi ollut tietysti vielä kysymyksiä tuosta viiskeestä, mutta mä jätän. Mä, mä en halua nyt riskeerata no, tätä, tätä, no, tätä, ei, tätä ei, videoa. Pidetään ihan safeinä tämä homma. Ja tota, hei, tuossa oli nyt niin paljon matskua, tätä pitää varmaan toistaa parikin kertaa läpi. <laughs> parikin kertaa ei, läpi. Mä voin heittää ihan tämän irtojutun. Ja. Ydinvoimalla veden käytöstä. Se on ehkä tärkeä ottaa vielä. Koko eteläisen pallonpuoliskon suurin vedenkäyttäjä on Australia uranikaivokset. Siis koko eteläisen pallonpuolisko. Tämmöinen käyvä tavallinen ydinvoima, 95 prosenttia ydinvoimaloista, olette nähnyt niitä torneja, kato niitä aikutustorneja. Niin tämmöinen tuhannen megawattin reaktori haihduttaa siinä haihdutustornissa, se tuhoaa 1800 litraa makeaa neitsellistä vettä sekunnissa. Eli nämä nykyiset 450 ydinvoimalla, mitä löytyy, niin ne tuhoaa yhtä paljon makeaa vettä tauotta kuin koko Euroopan väestö tarvitsee. Ihan älytöntä. Joo. Nyt mulla on vielä viimeinen kysymys. Miten voi suojautua kaikelta säteilyltä? Tällaista me ollaan kuultu sungniitti, mitä löytyy esim. Venäjän kaivoksesta ainoastaan niin kuin, so, niin kuin maailmasta melkein, ja, ja, ja sitten käytetään tällaisia ää, niin kuin suojauksia, mutta onko sulla jotain, foliosta sanotaan, että nykyään valmistattekin jotain reikiä, että sieltä pääsee läpi säteilyä ja muuta, mutta mä en siis tiedä näistä mitään. Mä kelasin, että mitä sä ekspertinä tiedät, tota, että millä tavalla pystyy suojautumaan parhaiten säteilyltä? säteilyiltä? Äh, no mä en ensinnäkin sano, että säteilyt ei sinänsä voi suojeltua millään tavalla, mutta äh, sen verran voi sanoa, että äh, on olemassa kaksi ainetta. Toinen on strontiumi ja toinen on jodi. Ja niin kuin huomaatte, 60-luvulla alettiin pistämään jodia juuri sitä varten, että sillä yritetään suojata kilpirauhasta. Tämä strontiumi on semmoinen aine, että kaikki kaupassa myytävät suolat, niistä otetaan se elintärkeä strontium pois. Aha. Ja se on semmoinen ominaisuus sillä strontiumilla, että kun se kuljeskelee sun elimistössä, niin se jonkin verran siappaa mukaansa sitä. Ja sen takia meidän kaikki suola otettiin pois 60-luvulla, katos, että ei tule suojaa siitä. Eli Hirosimaan tämä kaveri, mikä suoja, yritti pelastaa niitä Hirosima-uhreja, niin se käytti merilevää ja suola, merisuolaa siihen, että se sai ne parannettu paremmin. Ja siinä on just strontium ja jorionin ne kaksi ainetta, miksi he niin jonkin verran toimivat. Mutta huomakaa, siis säteily leviää valon nopeudella, ei sitä vastaan voi suojautua millään normaali keinolla. Okei, okay, Se on ki- vaan kylmästi. Tota, pitäisikö meidän, meidän ottaa nyt tähän, haluuks... Joo, ja, tota, katsojalla on mahdollisuus ottaa puheluita. Täällä Teemu Vehkalakin on paikalla, sekin voi ottaa yhteyttä, jos haluaa. Joo, numero. mä laitan numeron nyt tuohon ruutuun ja siihen voitte soittaa ja me vastaillaan. Tämä on nyt siis eri numero kuin viimeksi. Mä oon nyt hoitanut tänne ihan special Officen numero, mihin voitte soittaa ihan sekunti. Joo, voitte kysästää Artolta tai meiltä. Joo, jotain. meiltä tai Artolta voitte kysyä. Ja joku, joku laittoi, että, että Supo tietää, että mä kävin ennen lähetystä Triplan K-Marketissa, pitää paikkansa. Ja mä kävin täällä kylpytakilla ilman maskia melkein ainoana ihmisenä. Et, et, et, tota. <laughs> no niin, nyt tulee numero. Nyt. Tuohon voi soittaa, otetaan pari Mä voin sanoa se vielä ääneen, eli 041... Ja sit jos, jos puhuu törkeetä, niin kyllä lentää linjalta sama. No niin, eli 0417581714. Jos soitatte, niin soittakaa nopeasti. Joo, tässä on vielä hu- jo hetki aikaa. Meillä on puolelta niin, se niin, meetingi, niin tota, katsotaan tuleeko puhelua. Uhuh. Mä ainakin testasin, että tähän voi soittaa ennen lähetystä ja testattiin, että se toimii kyllä ton. Joo, ja tuossa itse asiassa nyt puhuttiin kanssa, tuossa Teemu Vehkalasta puhuttiin kanssa, jos, jos sekin tulisi lähetykseen. Se, se, se tietää tosi paljon asioita, mä tiedän itse. Mutta no, tämäkin on silleen, että kun Arto Lauristo on lukenut, niin mä oon pitänyt sitä huruukkona. Nyt kaikki, mitä mä vaan jaksoin fact niin kaikki oli totta. Mm. Että kyllä tää on niinku... Mutta ollaan ennenkin on, yllättynyt kyllä vieraistakin. Että... Kenellä on syy niinku haukkua mm. jotain hullua. Jättikä sitä, joku maksaa siitä jatkuvasti. Että no niin, nyt tulee eka puhelu. Ja se päättyi siihen. No niin. Supo katkas. Supo katkas, otetaan <laughs> seuraavaa sitten sieltä. Nyt Supo, Supo yrittää katsoa signaali, mistä. mistä. <laughs> otetaan seuraavaa puhelua, seuraavaa puhelua. No nyt tulee, nyt tulee, no niin. Halo. Morjesta, morjesta. Morjesta. Mistä päin soittelet? No Vehkalan Teemu tässä linjalla. Aa, oh, Vehkalan Teemu, no niin. Teemu. Mitäs kuuluu? Tervetuloa. Mä, olen, mä ainakin lukenut sun blogia varmaan kymmenen vuoden ajan. Okei, okay. joo no joo. Hieno, hieno juttu. Ja Arto Arton tota, vissi hyvä kaverikin, kun te olette tehnyt ainakin yhdessä videoita ja tällaista. Joo, me ollaan Arvan kanssa tunnettu yli kymmenen vuotta, että ollaan oikein hyviä Arvan kanssa. Miten, miten te olette päätynyt niin kuin pääsee näin syville vesille näissä, näissä asioissa? Onko teillä jotain tiedonantajia? Te, miten, mitä, miten te olette niin tutkinut näitä asioita? No siis tietysti omalla kohdalla tietysti jokainen tehnyt oman kotityönsä, mutta luonnollisesti kun samankaltaisia aiheita tutkii, niin kyllä jossain vaiheessa yleensä kohtaa vähän niin kuin samanhenkisiä ihmisiä ja arvon että mä törmäsin joskus muistaakseni Noravilla Vesan kautta, tässä Sirven kautta 2000 yhdessä, mutta niillä vuosina. Tämä kerran ardan numero siinä ja huomasin, että tuli aika hyvin juttu Arkan kanssa. Eikö sua sitten pelota, kun mä ainakin kuulen, että sä oot joutunut johonkin pakkohoitonkin joskus risteilykeissin jälkeen ja suoritettu huumata. Myrkytty. Joo, eikö mut myrkytettiin tosi voimakkaalla kemikaalilla. Mä luulin ensin, että se oli LSD ja mä en kuullut tämmöisiä aineita, koska on itse käyttänyt. Sitten jälkikäteen oletan, että se oli todennäköisesti semmoista vahvaa tutkimuskemikaalia, todennäköisesti Promo Dragonfly nimistä kamaa. Ja mitä mä oon ihan Wikipediassa ottanut selvää, niin se on 300 kertaa voimakkaampaa kuin LSD. Ja siellä on ihan siis kuollut ihmisiä sen käyttö yliannostikseen. Huh. Niin mutta tota, dropattiin 2011 helmikuussa Viikinlainilla. Mä olin työskentelemään siis muusikkona siellä. Mä näen vielä ne ukot siellä. Ne oli ulkomaalaisia militaariäjiä kuulemma Saksan armeijassa todennäköisesti. Niitä oli kolme siellä ja ne kyppäsi niin sopivaa hetkeä. Sitten tota, 16.2.2011 ne iski. Mulla meni tilaajaan niin todella sekavaa tilaajasta, mutta niin kuin, toimitettiin tietenkin pois sieltä kesken työtehtäviä ja sitten vietiin No. Aa, siis sä olit laivalla ja siellä tapahtui tämä juttu. juttu sitten. Joo, mutta tota, ja huoneella, niin mutta pideltiin seitsemän ajan toimesta. Eli tämmöinen niin kuin Lahden putkapakon pahoinpitely, mikä oli mediassa, niin tämmöisen kohteeksi jouduin. Puoli tuntia mun päällä hypitti seitsemän vartijaa siellä putkassa. Eli raahattiin vasten tahtoa siellä ja yritin puoli tuntia taistella heitä vastaan. Siinä olisi henki voinut lähteä. Sitten laitettiin jotain injektioa niin, niin, niin onks, paljon onks Suomeen, se... ettei lusikkakaan pysynyt kädessä siinä. Niin, ja... Tämä oli sen sun myrkytyksen jälkeen, kun sä olit jonkun tällaisen aineiden vaikutuksen alasena siis. Joo, kyllä. Niin, niin eli Seuraavana... vo, voiko, se, voiko se olla silleen, että mä tiedän, että kun ei käyttää, niin aikahan voi tuntua tosi pitkältä. Että voiko se olla, että se voi ei voi ollut tuntua. puoli tuntia se pahoinpitely, että se oli lyhyempi aika, mutta se tuntui öö, niin No pitkältä. en mä nyt sitä aika, aikaa mitata, mutta siis joka tapauksessa se oli henkirikos. Niin, niin, niin, niin, eli sehän tuntuu psykedeileistä, tiedät varmaan, no. <laughs> slimmiltä mm. tiedät, että tuntuu tosi pitkältä. Mä Mä en ole koskaan harrastanut mitään psykedeleä. Mä Joo. Olen pilveäkin kyllä kokeillut monta kertaa, eikä sekään niinku ole mikään. Joo, en siis, mä missään mä... ollut, mitä nämä legendat kertoo. Joo, siis joo, mä oon kattonut jotain näitä armeijan LSD-testejä, niin nehän menee ihan sekaisin ne ihmiset, kun ne ei tiedä, että niillä ne on myrkytetty LSD. Että se yksi äijä meni puuhun syöttämään lintuja käsiin, kun se luuli, että et hän haluaa. Mutta siis joka tapauksessa tämä, tämä trippi, mikä mulle tapahtui siinä, niin, niin, niin ei ollut ei ollut mikään viihdekäyttö, mä en koskaan mitään happoja edes kokeillut. Siis mä olin semmoisen kohteena, ja siis ideana oli se, että saadaan kaveri niin kuin myrkytetty sen laivalla ja niin kuin saadaan henki lähtemään. Että olisi vaan lehdessä ollut ilmoitus, että sairaskohtaukseen kuoli 29-vuotias mies. Poliisi olisi tullut paikalle tapaukseen ja epäillä liittyvän rikosta. Aa, tämä on taas tämä, että epäillä liittyvän Mut, rikosta. Mutta oli, mielen, mutta oli mielenkiintoista, että mä otin Helsingin poliisiin kaksi viikkoa myöhemmin yhteyttä. Mä olin pakkohoidossa poliisille tuli vain ilmoitus, ei tutkita näytön puutta. Se oli heidän vastaus. Mä haluan kysyä, johtuuko tämä jostain, mitä sä oot paljastanut, ja mikä sä uskot, että sun vaarallisia asioita, mitä sä oot paljastanut? No siis mä en tiedä mitään, mutta mä olin blogia pitänyt tuohon aikaan jo 2005 vuodesta, ja mulla oli muistaakseni 470 hittiä siellä. Eli lukukertaa mulla on nyt 20 miljoonaa noussut, ja 15 vuotta tehty näitä hommia. Et kyllä mä niin tiesin, mä sain itse semmoisen anonyymi uhkauksen, että silloin joskus 2010 syksyllä. Ja kyllä se ihan viittasi siihen. Mä olin niin ollut selkeästi poliisiseurannassa ja oli kerran jopa semmoinen tilanne, että silloin se naisystäväni niin rappu oli tullut tämmöisiä suomenkielisiä miehiä. Oli ollut baarissa kaverin kanssa 2008. Siellä oli viisi tuntia kytänyt tämmöisiä suomalaisia äijiä siellä oven takana. Mä veikkaan, että se oli semmoinen supon väijit mutta hei, mä niin, halusin Mut, säästää nämä, nää, jos sä suostut tulee meille vieraaksi, niin nämä jutut Mut ennen, siihen ennen vielä viimeinen kysymys, tämä liittyy Arto Lauriin. Okay. Koska teidän yhteisessä videossa te olette vuonna 2014 ennustanut tästä nykyisestä taudista, mikä on liikkeellä. Ei nyt varmaan samasta, mutta oh, vai, vai mitä? Kyllä se oli koronavirus. Oikeesti? 2014? Joo. Mitä? Meillä oli tämmöinen lähetys silloin, kun Mitä? mediassa oli puhuttu koronaviruksessa silloin, niin mä tota, muistan, kun silloin... Nyt on tarkistettava. 2014, se löytyy toi, mä voin linkikin laittaa nettiin, niin se on suurin piirtein puolen tunnin kohdalla. Mi- millä niin no, siinä... se löytää? Mä laitan, jos Junnu haluaa nyt nähdä sen. Mä en nähnyt itse sen videon, mutta jos Junnulle... Millä hakusana se löytää tubesta myös katsojille? Se on silleen, että 2014 ja Arto Lauri. Kirjoita siihen. 2000, tota, nyt mun, mun, nimi siihen. Teemu niin se on semmoinen, se on muistaakseni 28.9.2014. Tuossa on toi linkki. Niin suurin piirtein puolen tunnin kohdalla. Ai sä laitat linkin chattiin? Aika, en Ennäs pitäisi ilmestyä. Tuohon aikaan, tohon aikaan, kun oli mediassa just ja koronavirus, ja Bill Gates oli pikkasen puhunut siitä, niin mä jopa tohon aikaan jo arvasin sen, että se suunnittelee sen. Taitaa sulla sormi ehkä mikin päällä. Ei näy, ei näy tota, tota nyt 20, mikä se oli? 20. 6.9.2014. Mutta kato, kirjoita YouTube älkää Googleen, kun Google ei sensuroi vaikka mitä. Tässä Radio NVO-havaintoja 26.9.2014 viera, vieraana Arto Lauri ja puolen tunnin kohdalla. Okei, okay, katsotaan. Suurin piirtein siellä. Kuituja, niistä niin, niin, videossa kun katsoo, siis just tämmöinen, siis niin on, se on siis semmoinen kuitu, että kun se menee iholle kato, niin se liikkuu ja... Tässä on 35 minuuttia, joku oli laittanut kommentteihin. Ja sitten samalla tavalla nämä rokotehysteriat, Ilmeisesti tällä hetkellä WHOsta taas juonitellaan seuraava <clears throat> massarokotuskampanja. En tiedä, onko se koronavirus vai minkä ne sitten... Mitä? Joo, ei! <laughs> nyt mä lähden menee. Ei, nyt ei pysty niin. oikeesti, oikeesti. 2004, ka- 2014. Kyllä me oltiin oikealla jäljellä, tai siis olin oikealla jäljellä tuolloinkin. että 20 vuotta, kun on näitä asioita päätellyt, niin ei tämä mitään hullun puhetta No on, tuossa näkyy se päivämäärä <laughs> kaikki, että et, et, tota, ky, kyllä selvästi, jo, en, en mä tiedä, tuo aikamoinen ennustus kyllä. Et, et, Mutta siis kyllähän toi niin oli nähtävissä just siis tutkinut asioita, sehän oli hirveät hysterisointia tuohonkin vuosien aikaan. Kyllä Teemu ennustelee näitä muitakin, ei ole mitenkään poikkeavaa. Kyllä Teemu osaa nämä asiat. Junnu, Junnu katos. Ja se, <laughs> Tämä oli ylilaadasta poistettu tämmöinen, joku oli laittanut linkin tuosta videosta. Se ei ollut kommentteja. Ei, tämä tyypinhän piti olla hullu. Se oli ihan triidi poistettu siellä, että se on vähän väärä laittaa mainetta henkilölle. Mm, mm. Joo, näin on. Ei, mutta tota, ehkä tähän on hyvä lopettaa. Kenties. Joo, ja, ja tota, voidaan sitten tehdä, otetaan ehdottomasti, mä haluttaisin sut myös Teemu Vehkala tänne niin kuin vieraaksi kokonaisen jakson verran, koska mä tiedän, sulla on valtavasti tietoa, ja Arto Laurista halutaan ainakin part kakkosta. Et, et annetaan tämä video nyt mennä YouTubeen vapaasti, ja, ja ollaan yhteydessä. Kyllä vain, kyllä vain. Tehdään tälleen näin. Kiitoksia kyllä. vielä kaikille, ja, ja tota, mukavaa päivän jatkoa.